Э, ну, в общем, на самом деле э, проблематика, э, то есть проблема, скажем, химиков-органиков с коллоидами, примерно точно такая же, как проблема коллоидчиков типа нас с органической химией. Так что мне это прекрасно понятно. Но маленькая такая преамбула, предисловие. На самом деле мы вот, скажем, вот этой тематикой занимаемся уже, ну я, по крайней мере, занимаюсь с примерно 94 го наверное, 95 -го года. Причем это произошло ну, неким достаточно случайным образом Э, просто в это время начались работы в Америке, в первую очередь это в MIT э, и э, в Беркли, два корифея, Бавенди и Аливисатос, которые начали заниматься этими нанокристаллами, а я как раз где-то в те времена был на стажировке в MIT и, наверное, даже и встречался с одним из них, единственным, я, они были молодые тогда, я тоже, поэтому я уже так, честно говоря, а память на лицо у меня ужасная, поэтому я не помню. Ну вот это оттуда примерно пошло, потом э, я, э, я вернулся сюда, в Минск, э, ну и стал искать возможности какие-то развивать эту тематику. Сами понимаете, перестройка, проблем, проблем масса, реактивов нет, оборудования нет, но я как-то познакомился через посредством Сергея Гапоненко с группой Улики Воган в Берлине, и а она чистый физик, оптик. И вот она, собственно говоря, и была основной, наверное, не сколько мотиватор, а основной такой хелпер, что ли, развивать это, это направление здесь. Почему? Потому что с ее помощью, из ее э, финансового бюджета группы, я, вообще говоря, э, за лет за 15 вытащил, ну, наверное, тысяч 15 евро. И все это в виде реактивов, 40-килограммовых рюкзаков перетаскал на себе в Минск из, из Германии, потому что мы, естественно, по почте ничего тогда не присылали, ничего этого не было. Э, так сказать, доставок реактивов с Запада, все это перетаскал на себе. И мы до сих пор работаем на многих из этих реактивов, мы до сих пор работаем. Так что вот это вот, конечно, э, сыграло определенную, э, так сказать, положительную роль вот к наличию некого такого источника финансирования в самые трудные времена. Ну, теперь немножко, собственно говоря, э, к теме нашего доклада. Эм, Э, почему, собственно говоря, полупроводниковый нанокристалл? Ну, здесь мне хотелось бы сказать два слова, которые я ежегодно читаю лекцию, меня просят прочитать лекцию для студентов четвертого курса у нас на химфаке, рассказать что-нибудь интересненькое. Вот. И я им привожу в качестве примера следующую вещь. Почему, собственно говоря, нано, чем оно интересно, и как отличить нано от не нано? И с моей точки зрения, э, если вы имеете, э, э, так сказать, имеете полное право говорить о нанофизике, нанохимии, там, нанобиологии, если ваш объект – в, нано, раз, э, так сказать, по, в наноразмерной форме, корен, его свойства коренным образом отличаются от свойств объемного материала. Ну, в частности, если возьмете мел и раздробите его до наночастиц, в общем, он мелом и останется. Ну, по большому счету, конечно. А вот с полупроводниками не так. Вот возьмем, допустим, селенит кадмий объемный. Всем он, наверное, ну, кто не видел, я расскажу. Это черный порошок, вот, либо большой монокристалл черного цвета, так совершенно не поглощающий свет. А вот нанокристаллы э, из этого же материала обладают совершенно другими, э, принципиально другими уникальными свойствами. Поэтому в начале своего доклада я вам расскажу про уникальные оптические свойства нанокристаллов, полупроводниковых нанокристаллов. В основном все это будет касаться э, полупроводниковых нанокристаллов, но многие вещи, связанные с химией поверхности, в частности, они, в общем-то, универсальны. они касаются нанокристаллов и оксидов, и металлов, и серебра, и золота, и, там, и магнитных частиц и так далее. Значит, кратенько расскажу вам про методы синтеза, какие типы полупроводниковых нанокристаллов сейчас можно э, синтезировать, чем они интересны. Некоторые практические приложения, очень, очень кратко, хотя на самом деле практические приложения, ну, как в виде продуктов, практически только один на рынке сейчас появился, я расскажу чуть попозже. Вот. Очень важную составляющую постараюсь побольше вам рассказать про химию поверхности нанокристаллов. Я думаю, это как раз вот эта смычка между нами и вами, между коллоидщиками и органиками. Да? Вот. И создание, э, метода создания наноструктур, несколько примеров буквально, микро- наноструктур на основе нанокристаллов и э, методы получения конъюгатов. Итак, полупроводниковые нанокристаллы. Вот, пожалуйста, 5 бутылочек. Это наша собственная фотография, то есть э, не из литературы, сделана у нас в темной комнате под ультрафиолетовой лампой. Видите, 5 растворов. Хлорофор форме. Это все один и тот же э, э, материал, это селенит кадмий. Только э, в виде коллоидных наночастиц. Только вот здесь наночастицы диаметром порядка 2-3 нанометра, а здесь порядка 7-8 нанометров. Видите, люминесценция, так сказать, совершенно различная. Цвета люминесценции совершенно различны. Почему это происходит? И обратите внимание, что она достаточно яркая. Да? Почему это происходит? Чуть-чуть физики. Если вы берете об, обыкновенный объемный полупроводник, и он поглощает фотон, там генерируется электрон-дырочная пара. Она связана только с слабым кулоновским взаимодействием. Поэтому при комнатной температуре она очень любит, так сказать, они любят, э, эта пара очень любит диссоциировать, то есть электрончик в одну сторону, э, дырка в другую, потом они там неким образом рекомбинируют. Без излучательного света от такого процесса не добьешься. А теперь, что будет, если мы из этого э, полупроводника вырежем маленький нанокристальчик, ну, диаметром там 2, 3, 5, 10 нанометров. Так? Тогда получается, что мы при поглощении фотона мы замыкаем электрон дырочную пару внутри вот этого ящика, так называемого потенциального ящика. Да? То есть стенки, э, физические стенки нанокристалла не дают возможности эм, электронной дырке разбежаться. Соответственно, вот эта вот э, физические границы провоцируют электронную дырку на, э, так сказать, взаимное схлопывание с выделением фотона. Вот этот процесс и есть, и называется люминесценция. Поэтому, как только мы переходим к нанокристаллам, мы тут же получаем, а, во-первых, люминесценцию, очень яркую, и Б, люминесценцию разного цвета. Так? Вот здесь, кстати говоря, показано, допустим, Э, э, э, спектролюминесценция нанокристалла диаметром вот, от 2 нанометров до 5, то есть 2-нанометровый где-то порядка 500 нанометров полоса, 5 нанометровый да, там, за 600 нанометров. Почему это происходит? А это проявление так называемого эффекта размерного квантования. То есть вот вы взяли кусочек полупроводника, да, вот когда он у вас размером 10 нанометров, то электроны дырка, они там почти свободны. Бежать не могут, но они почти свободны. Да? Э, значит, и поэтому потенциальных энергии, ну, допустим, имеет некое одно значение. Потом вы взяли и уменьшили размер нанокристалла. Да? То есть фактически это означает, что стенками нанокристалла вы, вы ужали электронную дырку, заставили быть ближе, а это означает, что потенциальная энергия системы, вот этой возбужденной электрон-дырочной пары, она увеличилась. Соответственно, чем меньше нанокристалл, тем больше энергия, которая в ней запасается, тем больше энергия фотонов, которая потом излучается в результате э, рекомбинации электрон-дырочной пары. Вот, ну, грубо так, вот это вот эффект размерного понтования. На нем вот эти все наши фокусы и игры, они на нем и построены на самом деле. Да? Практически во всех полупроводниках этот эффект размерного квантования выражен, где-то сильнее, где-то слабее. В металлах его практически нет, то есть он появляется э, при размере наночастиц меньше там, 1 нанометра, когда там 10, 20, 30 атомов, и он не так ярко выражен, как нанокристаллах, э, как в полупроводниках. Но не всякие полупроводники вот так хорошо высвечивают. Этим характерно, особенно, в частности, полупроводники так называемые прямозонные, типа селенит кадмия, сульфид кадмия, ну и так далее. Итак, значит, вот уже у нас есть два уникальных свойства. Первое, они люминесцируют, причем квантовых люминесценций на сегодняшний день можно получить порядка 90%, то есть он ну, равен квантовых люминесценций стандартных флуоресцентных красителей, которые используются э, в биомедицине на практике. Первое. Второе. Значит, мы можем прецизионно варьировать по э, спектральной области люминесценции. Причем прецизионно именно. То есть мы можем шагом в один нанометр, просто изменяя размер нанокристаллов, сколь угодно малым способом, плюс-минус один атом, мы можем прецизионно эту полосу менять. Ни один другой материал в природе, ни один, больше таким свойством не обладает. Ни красители, вам надо сделать полосу люминесценции, она синтезирует новую молекулу, а бог его знает, как, где там у нее какие энергетические уровни будут. Вы не можете вот этого двигать. Ни редкие земли, никто, только полупроводниковый нанокристалл. Вот. В случае селенида кадмия это а значит, э, э, оптические переходы, они занимают практически весь видимый диапазон. Ну, вот вы видели, там от синего до, до, до темно-красного можно получить, люминесценцию можно от, от синей до, до темно-красной. Что делать, если мы хотим сдвинуться в другой диапазон? Да, фактически очень просто. Мы э, просто меняем химический состав нанокристаллов. Допустим, нам нужен ультрафиолет, мы вместо селенида кадмия вот, синтезируем сульфид кадмия или селенид цинка, или сульфид цинка, и мы уходим в ультрафиолет. Нам нужен инфракрас, что очень важно, сейчас очень популярны инфракрасные метки для медицины, для диагностики и так далее. Пожалуйста, мы переходим на кристалл другого типа, там, допустим, кадмий селен, телур, кадмий телур. Если нам совсем надо глубоко, там, полтора-два микрона, пожалуйста, к нашим услугам плюмбум С, плюмбум селен, плюмбум телур. Ну, это, конечно, так, на пальцах все это простенько, но э, за всем этим стоит очень-очень большой опыт, и это, ну, на самом деле, надо уметь их делать. Это такая непростая вообще, на самом деле, работа. Собственно, а теперь как их делать? Ну, внешне выглядит очень просто. Шоколадная химия мокрая, тут никаких, это же вам не ДНК варит, да? Тут никаких там трубочек, вот этих плашечек, ничего нет. Простая колба э, с тремя отводами, ну это как правило. Э, вариации могут быть разные, но примерно оно выглядит следующим образом. Простая колба, магнитная мешалка, внутри реакционная смесь, здесь э, обратный холодильник с аргоном, потому что все это, все это при высокой температуре, э, значит, термометр термопара и шприцы для впрыска через мембранку. Так? Вообще, вообще говоря, существует два основных типа, два основных метода синтеза нанокристаллов. Это, ну, скажем так, водный и неводный. Водный, ну, естественно, требует там практически комнатной температуры. Так? Но все это примерно так и выглядит, потому что любой метод синтеза, он проводится, ну, вот таких, проводится в инертной атмосфере, потому что прекурсоры очень чувствительны к кислороду. Ну, скажем, раньше использовали в качестве прекурсора кадмия диметилкадмия. Это перофорная штука, мгновенно окисляется и все. Да? Вот. А, поэтому если вода, там один тип прекурсор, но тем не менее все равно, так сказать, в инертной атмосфере. Значит, но более популярны сейчас методы высокотемпературного синтеза. Но ну, высокотемпературный это означает примерно 150-300-350 градусов. Так? Поэтому здесь в качестве реакционной среды используется какой-нибудь низкокипящий, низколетучий растворитель. Раньше это был соединение типа триаксилфосфенооксид, сейчас это октодецен. Ну, в общем, короче говоря, составляющие дизельного топлива такие, так сказать, низколетучие скажем так. Вот. В качестве прекурсоров, как правило, это различные жирные кислоты, э, жирные, соли жирных кислот, там, цинка, кадмия, свинца, там, то, что, что нужно взять. В качестве прекурсоров э, халькогена, э, халькогенидов, это в основном комплексы серы, селена, телура с триактилфосфином. Итак, нагревается до нужной температуры реакционная смесь, перемешивается, впрыскиваются реагенты, и на первой стадии у нас происходит зародышеобразование. Появляется маленький зародыш и там несколько атомов молекул. После этого э, э, возможно два процесса. Первое, эти, если зародышей много, и все, весь прекурсор ушел на зародыш образования, дальше рост нанокристаллов со временем происходит через механизм освальдовской перекристаллизации или освальдовское созревание. То есть более мелкие нанокристаллы растворяются, э, идет массоперенос на более крупные, более крупные растут. Вариант номер два, если не, весь, э, не все прекурсоры были использованы на зародыш образования, тогда эти прекурсоры дальше начинают реагировать на поверхности нанокристаллов, идет гетерогенная реакция, нанокристаллы опять же растут в размере. Остановить можно на, любом, на любой стадии. Вот надо нам 3 нанометра, значит вот здесь. 5 вот здесь. Останавливается очень просто. Если реакционно, реакция идет при температуре, скажем, там 280 градусов, да просто охладили и все. И реакция сама останавливается. Вот так это примерно на пальцах выглядит. А вот так это вот наша реальная установочка, полба 25 мл, которая позволяет синтезировать за раз ну, где-то порядка там, одного 1 грамма нанокристаллов. Вот. Колба, вакуумный насос для сушки аргоновый баллон, там, ну и так далее, и тому подобное. Термопара, тут все, все очень, очень несложно выглядит. Значит, теперь, собственно, по поводу самих нанокристаллов, какие мы умеем. Э, ну, мы, я имею в виду комьюнити, да, то есть ну, не только там, где наша лаборатория что-то умеет, но я, я буду отдельно, так сказать, а, акцентировать внимание. Значит, то, что я вам показывал, все вот эти картин, э, люминесцентные картинки и так далее, и вот эти спектры, это касалось э, нанокристаллов сферического размера, так называемых квантовых точек. Ну, так, так, так вот принято. Э, но помимо этого, э, значит, мы сейчас умеем синтезировать, химики умеют синтезировать нанокристаллы продолговатой формы, так называемые наностержни. Чем они интересны? Они у них тоже яркая люминесценция, но она очень специфическая. Во-первых, они и поглощают, и излучают свет строго поляризованно вдоль их длинной оси. Вот это очень интересная штука, потому что на основе таких наностержней можно делать э, метки э, чувствительной поляризации или к их ориентации, там, скажем, в образце. Да? Но пока, к сожалению, э, на практике никто этого как-то как и, и, и не дошло до практики, никто, никто это не использовал. А, Кратенько, почему, в чем разница? -то, да? А разница в использовании некоторых специфических реагентов, в данном случае это алкилфосфоновые кислоты, а, которые специфическим образом сильно адсорбируются только на одном типе э, кристаллографической грани 1.0.0 э, значит, селенина кадмия, оставляя торец, который терминирован э, значит, 0001 другой гранью, оставляя практически свободный. Поэтому вот здесь вот у нас шуба органическая, она препятствует реакциям Э, на боковых поверхностях, а торцы открыты, и поэтому вот происходит вот такой вот одномерный рост. Э, вот. Э, можно создавать сейчас более хитрые структуры, такие экзотические. Это вот тетраподы. То есть это вот такой тетрайдер. Центральная зародыш, от которого в 4, так сказать, 4 по четырем направлениям тетраэдра растут вот такие вот ножки. Вот, это может быть э, система из одного типа материала кадмий допустим, либо э, из двух типов ядро кадмий ножки из кадмий ну, То есть э, различные варианты. Чем интересна такая штука, что вот каждая из вот этих ножек, она же сама по себе поглощает свет и гонит энергию и электрон, электронные дырки в центр. В итоге это вот такая вот штуковина с фотонными антеннами такая, вот большими ножками, которая очень эффективно поглощает Э, свет, а вся энергия скапливается как бы в центре, ну, в виде энергии либо в виде заряда, который можно использовать, там, скажем, или для генерации тока, или для каких-то еще особых целей. Если немножко модифицировать процесс одномерного роста, использовать специальные зародыши низкоплавких металлов, то можно, в принципе, добиться то есть синтез очень длинных нанопроводов, там длиной несколько десятков микрон. Это уже серьезная штука. Они, в принципе, люминицируют, но слабо. Но к этим проводам уже, по крайней мере, можно контакты присоединить с помощью там, электронной лучевой литографии. И вот эти нанопровода, уже есть публикации, они используются как вот сверхчувствительные э, фотодетекторы на поляризованный свет, причем в режиме счета единичных, в режиме детекции единичных фотонов. Вот это некоторый овервью такое, э, значит, тех Э, раз, э, других еще типов нанокристаллов, которые можно делать. Сегодня можно делать вот такие кубики, можно делать вот такие двойниковые штучки, можно делать гантельки, а можно делать нанопровода э, нано, на, с, гетер, с гетерогенной структурой внутри. То есть тело провода одна, одно соединение, допустим, кадмий а вот эти вот точки это другое соединение, кадмий Вот такие вот интересные вещи. Ну это, может быть, покажется баловством коллоидной химии, вот просто синтезировать и, и все. Да? Для чего это не очень понятно, но, но красиво. Наука, она, в общем, не обязательно должна иметь некую практическую там, э, реализацию выхода. Вот последний тип э, наноструктур э, которые недавно удалось синтезировать. это вот сейчас наш основной конек. Вот наша лаборатория, помимо вот нано-био-приложения, она занимается вот синтезом и исследованием э, свойств и возможным практическим применением нового типа вот этих нанокристаллов. Это двумерные нанокристаллы. То есть они напоминают вот лист бумаги вот так так? Значит, их толщина прецизионная, плюс-минус атомный слой. Э, э этот самый, э, плюс-минус э, слой кадмий То есть оно может расти только вот так вот, там, кадмий селен, Оно, там ступенек, ничего не такого нет. Поэтому вот эта толщина у них прецизионно плюс-минус монослой. Как бы. Да? Вот. А латеральный размер может варьироваться там, от 10 до 10 нанометров, там, до 40, 50, 100 нанометров и так далее. То есть это вот штуковина, в которой так называемый эффект размерного квантования проявляется только в одном направлении у папиллиума. Да? Очень интересный материал, а, во-первых, потому что он чрезвычайно эффективно поглощает свет. Вот когда он особенно лежит поперек фотона вот так, то он поглощает свет, конечно, ну, ну, ну, примерно в тысячу раз более эффективно, чем у квантовой точки, то есть нанокристаллы сферического размера. Вот. Что еще интересно, а, вот эти вот э, нанопластины, э, они очень любят собираться вот такие пачки, это как листы бумаги. Да? Механизм точно неизвестен, но там возможно диполь-дипольное взаимодействие, гидрофобное взаимодействие. И вот такие вот пачки, они интересны тем, что здесь формируется коллективное электронное состояние прям э, по всему вот этому ансамблю. Вот, и, и формируются они практически ну, так сказать, даже если вы не хотите этого, они, как правило, формируют сами по себе, особенно при высыхании капли холодного раствора. Но если увеличить сильно латеральный размер, то это, вот эта монопластина она начинает изгибаться. То есть ей термодинамически выгодно уже плавать не вот такой форме, а вот так вот, значит, загибаться. Да, вот в виде вот, вот такой вот трубочки. И вот, пожалуйста, вот формируется типа нано, нано этих самых, нано, э, этих, э, господи, нанотрубок. Э, вот такие вот структуры полупроводниковые в виде нанотрубок. Вот свернутые, свернутые большие листы. Очень интересные объекты, потому что у них довольно интересная, богатая э, химия, чистая такая коллоидная химия. Мы научились вот к этим нанопластинам э, приращивать вот такие крылышки, э, тем самым увеличивая эффективность собирания фотонов. Вот. Эти крылышки могут быть из разных материалов, скажем, вот если у нас, кадмий есть селен то мы все, что генерируется в крылышках кадмиес, электронные дырки, они все сваливаются в центр, они там сидят. Да? Вот. Можно сделать Э, другой тип материалов, можно э, взять другой тип материала. допустим, по центру кадмий селен, снаружи кадмий телур, или наоборот, кадмий телур, кадмий селен. Чем это интересно? Вот фрикционная структура, я не буду останавливаться, там долгая песня очень. А, здесь наоборот, здесь электроны будут в центр, вот в этой структуре, электроны будут сваливаться в центр, а дырки будут э, на, на, на, э, накапливаться на крыльях. То есть у вас получается естественное разделение заряда. И если вот эту всю систему поместить на какой-то электрод, скажем, внутрь только э, проводящего полимера или чего-то еще, то это очень эффективно, пока предположительно мы еще этого не доказали, очень эффективная фотовольтаическая структура, потому что здесь естественное разделение заряда, и довольно долго вот эти вот разделенные заряды же здесь живут довольно долго, чтобы их экстрагировать во внешнюю среду там каким-то тем или тем или иным образом. Да? Э, ну, это как бы как доказательство, это микроскопия исходная, нанопластина вот уже с крылышками выращена, а это элементная картина. Вот это классная штука, конечно, это сделано не у нас, это, к сожалению, сделано в Испании, у нас такого микроскопа нет, я не знаю. Будет ли когда-нибудь эта машина стоимостью 8 миллионов евро, но вот видите, что она позволяет? Она позволяет сразу доказать. Вот попробуйте вот такое публиковать в американском журнале. Просто показать, что у вас крылышки выросли. Пока вы вот такой элементный анализ не представите, э, вам никто не поверит и публикацию не примут. К сожалению, вот, э, скажем так, э, стандарт научных, представления научных данных – ведущего журнала, он настолько вырос, что мы уже почти его не догоняем. То есть вот без таких вот картирований элементов уже практически ничего невозможно опубликовать в хороший журнал. Ну вот еще один вариант вот этих вот наших нанотрубочек, видите, их тут сколько много, вот они, каждый из них нанотрубочек, вот они свернуты. Вообще говоря, поскольку она каждая из этих трубочек, то есть каждая из этих что, частиц типа трубочки, то можно полагать, что это типа как нанокатушка такая. Вот. И мы, в общем, надеемся, что вот такие структуры можно будет использовать для, в оптических э, активных элементов на терагерцовый диапазон но это еще впереди. Теперь немножко ближе к практике, но опять же по поводу структур наночастиц. Значит, то, что мы говорили, это все типа ядро. То есть вот у нас нанокристаллы, я не говорю про нанопластины ядро крылья, вот скажем, на квантовые точки и наностержни. Это э, наночастицы одного типа материала. То есть это так, такие гомогенные структуры. Но мы можем выращивать еще и гетерогенные структуры типа ядро-оболочка. То есть ядро одного, один тип материала, а вокруг него оболочка другого типа материала. Вот это вот, собственно, самое важное и интересное, я думаю, так сказать, для вас, потому что это и имеет пока в настоящее время практическое значение. Для чего нам нужна такая оболочка? Ну, вот представьте себе, когда у нас э, просто квантовая точка синей докадмия, вот наши, скажем, она поглотила фотон, генерировался электрон-дырочная пара, вот волновая функция электрона, вот волновая функция дырки, волновая функция электрона, поскольку это все зажато стенками, волновая функция так немножко вытарчивает, ну так, грубо выражаясь, да, там хвостики торчат наружу. А это означает, что вся вот эта система в возбужденном состоянии очень чувствительна к внешней среде. То есть, если это вода, все, люминесценции не будет. Потому что вода очень хорошая захватчик фотоэлектронов. Хоп, и нет. Да? А вся же биохимия в воде что делает? Значит, вот научились выращивать поверх ядра оболочку из другого материала, более широкозонного, из цинкес. Это оболочка эпитексиальная, то есть она строго повторяет кристаллическую структуру ядра. И вот поскольку она эпитексиальная, то вот здесь вот на интерфейсе практически нету дефектов. И тогда вот в этом случае у нас люминесценция из там нескольких процентов для ядра чистого возрастает аж до 90% для структуры типа ядро-оболочка. То есть вот эта оболочка играет роль а, потенциального барьера, она не дает, значит, вылезать волновым функциям электронной дырки, и защ... второе, защищает от действия внешней среды, третье, транслирует возможные дефекты кристаллической структуры поверхности ядра на поверхность оболочки. Все, получается идеальная система. Вот такие вот э, наночастицы, собственно, они были представлены вот в тех первых бутылочках, которые я показывал. Собственно, с такими только и работаем. Ну вот примерно так энергетическая диаграмма. То есть вот у нас ядро, вот эта оболочка, вот у нас электрон-дырка. И оба и электрон и дырка, они замкнуты в э, э, потенциальной яме, вот этими потенциальным барьером вот это наши широкозонные оболочки. Ну а здесь примерно материалов, которые можно использовать. Это для ядра, а вот какие можно посадить на них Какие материалы можно вырастить в виде оболочки. Здесь есть некое определенное ограничение, поскольку это эпитоксиальный рост, должно быть некое соответствие по параметрам кристаллической решетки, поэтому это всегда не так, очень, не так просто. Но для практики, вот для видимого диапазона, кадмисилен ЦНКС или кадмисилен кадмес отлично отработано и работает хорошо. Теперь чуть-чуть немножко по прикладным аспектам, чуть-чуть совсем, не касающимся э, нанобио или каких-то таких жизненно важных, наверное, направлений. А, поскольку они сами в себе э, нанокристаллы хорошо светятся под ультрафиолетом, то в принципе их свечение можно возбудить не только э, высокоэнергетическими фотонами, но и э, с помощью тока. То, то есть если сделать некую такую структурку, значит пленочку из нанокристалла, вот она здесь, между, так, между электродами. С одной стороны из одного электрода пойдут дырки другого электрона, они встретятся вместе в нанокристаллах, получится так называемая электролюминесценция. Ну, процесс аналогичный фотолюминесценции. Но электролюминесценция – это уже серьезно. Это уже и телевизоры, и дисплеи, и мобильники, и так далее, и тому подобное. Вот здесь картинка, это не наша, к сожалению. Вот, вот картинка, три пикселя, красный, зеленый, синий. Для того, чтобы создать многоцветную картинку полноцветную, достаточно три чистых цвета – красный, зеленый, синий. Когда они вместе, так сказать, соединяются, получается белый В разных пропорциях все остальные цвета. Значит, это э, научная статья, а вот практика. Значит, это два месяца назад фирма Samsung первая, впервые в мире анонсировала телевизор на квантовых точках. Там принцип другой. Обычно у нас телевизор, там у нас есть, э, так сказать, пиксели, в котором э, жидкокристаллический запорчик, который либо пускает свет, либо не пускает. А дальше стоит просто фильтр, цветное стеклышко, красное, зеленое, синее. Дает изображение. Здесь э, штука другая. У нас за, тоже стоит такой затворчик, Э, жидкокристаллический в каждом пикселе, который пускает свет, не пускает. Но, но свет этот, это уже не белый свет, а это, э, значит, ультрафиолет. А за затворчиком стоит слой нанокристалла, значит, который одни излучают красный, другой зеленый, третий синий. В итоге получается вот такое изображение. А, ну, понятно, что они позиционируют, что такое изображение более насыщенное, более яркое там, э, и так далее и тому подобное. Ну, что я вам хочу сказать. Три недели назад я был в Берлине, зашел в магазин «Сатурн», э, увидел стенд Samsung, сказал, есть? Они говорят, да, покажите. Они говорят, вот, вот ну, такой вот телевизор стоит. Я сел перед ним, рядом стоял обыкновенный другой телевизор, стандартный, такого же размера. Разницы никакой. Кроме стоимости. Значит, стандартный телевизор вот такого размера значит, стоит примерно 2000 евро, эта штука стоит 6800. Так, ну ладно, значит, ну, насчет практических приложений хватит. Э, Но ну, это вот то, что я вам сказал, телевизор, это, пожалуй, первый реальный вот такой вот ну, э, продукт, который есть на рынке, который содержит в себе вот э, люминесцентные полупроводниковые нанокристаллы. Теперь мы ближе, как бы говорится, к той теме, которая, наверное, ближе вам. Значит, э, собственно, одно из направлений э, практического использования люминесцентных нанокристаллов – это флуоресцентный иммуноанализ. Я думаю, что большинство из вас, если не все, знают, что это такое. Вкратце, значит, есть у нас какая-то клетка. На поверхности клетки есть набор специфических белков. У каждой клетки свои, больной свою, здоровый свою. Значит, надо к этим белкам э, на поверхности клетки, либо внутри, надо подобрать другой белок, который был бы ему комплементарен. Так? А, и вот к этому белку э, присоединить какую-нибудь люминесцентную метку. Значит, вот эта вот вся штуковина вот до сюда, она вот вводится в раствор, то есть не в раствор, а в клеточную культуру отдельно. Значит, если вот эта флуоресцентная метка плавая, плавая, один белок, то есть антитело нашел, нашел свой антиген на поверхности клетки, присоединился, мы фактически прокрасили клетку флуоресцентным маркером, и мы ее видим потом в э, микроскопе. Значит, э, стадии, что для этого требуется? Как я вам говорил, Э, есть два основных метода синтеза нанокристаллов: водный и неводный. Ну, водный сразу дают нанокристаллы, пригодные для биологического использования, а вот неводный дают нанокристаллы гидрофобные. То есть они покрыты слоем гидрофобных молекул, которые не дают этим нанокристаллам растворяться в воде. Значит, стадии следующие. Во-первых, надо сабилизировать. Э, значит, стандартный метод такой был я, я вот попозже об этом расскажу более подробно. Стандартная метод любилизации – замена одних молекул гидрофобных на, на другие, гидрофильные, которые позволят э, растворяться в воде. Какие это молекулы, я чуть позже скажу. Значит, потом конъюгация с антителом, вот, ну и, собственно говоря, иммунологическая процедура. Так. Э, вот пример. Это наши работы э, реально. Это в начале 2000-х годов мы сделали Э, э, сотрудничать с коллегами из университета в Репсе. Значит, вот пример, собственно говоря. Вот э, клеточная культуры в обыкновенном белом свете, а вот, флуори, так сказать, под флуоресцентным микроскопом, ну, те же самые образцы. Так? Значит, только вот это покрашено флуоресцином, а это покрашено нашими квантовыми точками с оранжево-красным свечением. Собственно, а зачем квантовые точки, если красите? А вот зачем, смотрите. Значит, вот это стандартный флуоресцентный микроскоп с хорошей пыльзелом. То есть, ну, шпарит дают, да? Значит, вот смотрите, картинка с э, флоресцином. Оп, через 10 секунд ничего нет, выгорает. А нанокристаллы, ну не то что 10 секунд, они часами горят. Значит, э, фотостабильность э, э, маркера флуоресцентом на основе нанокристалла примерно в тысячу раз больше самого лучшего маркера на сегодняшнем, э, э, так сказать, на сегодняшнем рынке на, построенного на органических красителях. А для чего это надо? А надо это дело, в частности, вот для чего. Смотрите, когда у нас есть маркеры на основе нанокристаллов, мы можем их накачивать светом сколь угодно сильно. Можно ртутную лампу взять лазер. И вот тогда мы можем увидеть при определенных ухищрениях люминесценцию от каждого единичного нанокристалла. Да? Никакой краситель этого не выдержит, он просто выгорит при таких мощностях накачки. Это что означает, что мы можем в клетчатом материале, если этот э, э, нанокристалл был связан с э, антителом, да, мы можем локализовать, точно локализовать положение того или иного антигена. И, как, и вот так это было сделано примерно следующим образом. Это тоже, опять же, наши э, реальные, так сказать, результаты в сотрудничестве с французами. Значит, это трехмерный скан клеточного материала. Не одной клетки, а там большой срез такой. Да? Значит, трехмерный скан. Ну, фокусом просто сканировали клеточную культуру. Здесь примерно 170 сканов. Все это сканировали, потребовало, по-моему, 4 часа. Естественно, никакой краситель этого не выиграл. Значит, когда вот это дело просканировали, э, клеточный материал, там раз фотографию, раз фотографию, раз фотографию, потом все это дело собрали в триединую То самое получилось у нас трехмерное изображение распределения Э, значит, антител, э, антигенов э, внутри клеточного материала. То есть каждая вот эта точка – это люминесценция от, еди, от единичного Ну, а так это примерно значит, выглядит поперечная, поперечная картинка. Вот теперь самое, приступаю к самому важному, самому сложному во всем этом деле, может быть, даже самому интересному Почему? Потому что синтез отработан хорошо. Ничего здесь нового особенно не сделаешь. но ну, вот нанопластина еще нового материала есть как, какая работа. Но синтез уже это просто, э, так сказать, коммерческая фактическая процедура, там особой науки не сделать. Значит, практические приложения, видите, не все так просто. 30 лет прошло со дня, ну вот как бы открытия таких квантовых точек. Вот телевизор появился на портале и, все. Да? А вот что касается биологического применения, да и любых других, это все касается химии поверхности, он кислорода. Вот здесь работы непочатый край, потому что очень сложно очень тяжело заглянуть вот на эту поверхность и, и определить, что же там происходит вот детально до молекулы. Не в целом мы содержим там карбоксильные аминогруппы, а детально, как расположены молекулы. И это очень важно. Вот я вам потом в конце расскажу, почему это важно. И я, собственно, поставлю проблематику, с чем мы столкнулись, ту проблему, которую хотелось бы решить, может быть, с вашей помощью тоже. Итак, вот наш нанокристалл. Значит, э, ядро оболочки. Как кадмии оболочка цинка. С. На поверхности у нас атомы, э, атомы, атомы цинка. Значит, за, это, за эти атомы цинка зацеплены различные молекулы, ну, те, которые участвуют в реакции. То есть вот это образует не вот такую монослой, шубу, стабилизирующую вот эту коллоидную частицу в органических растворителях. Хлороформ, толуол, там, ну, всякие такие. Значит, тип молекул. Значит, это то, что хорошо комплексуется с атомами цинка, поверхностно. Значит, э, лимфатические кислоты, фосфиноксид раньше использовался, амины, ну и некоторые другие, тиолы. тиолы так? Значит, вот наша вот эта вот шуба она абсолютно гидрофобная, потому что реакция проводилась в гидрофобной среде. Значит, как сделать гидрофильность? Значит, э, производят так называемый обмен лигандов, замещение лигандов. Значит, вот наши вот эти вот гидрофобные лиганды замещают на какие-то молекулы, которые более прочно связываются с атомами цинка, чем вот те показанные, да, и несут на, с другой стороны гидроф, гидрофильные группы. Что это такое? Как правило, на 95% это, ну, это вот схема, вот с этого начиналась солюбилизация и начиналось вот примерно в 99-2000 годах использование кристалла в виде флуоресцентных методов. Вот это были одни из первых методов целлюляризации. Значит, берутся теологи. Почему? Потому что связь С-цинк примерно там на 5-10 порядков прочнее, чем связь, допустим, цинк, карбоксилка, цинк, аминогруппа. Поэтому, как только вы добавили какой-то теол в ваш раствор монокристаллов, допустим, в хлороформе, в течение 10-20 минут у вас происходит полное замещение вот ваших этих э, гидрофобных групп на теольные, э, на, на молекулы теола. Значит, если с другой стороны у молекул теола, допустим, карбоксилка, аминогруппа, амино и карбоксилка, то есть аминокислота, да, ну, скажем, там, сульфанат, э, сульфанатная группа, да, или какой-то некий вот такой полимерчик, так, то э, вот эти нанокристаллы становятся растворимы в воде. Это стандартный метод, который использовался ну, на протяжении, может, 10-15 лет, но у него есть колоссальное количество недостатков. Первое. Вот эти молекулы очень короткие, поэтому мы фактически имеем э, доступ э, молекул воды к поверхности нанокристаллов. А это, в общем, гроб дела. Особенно если касается высоких температур, либо длительных реакций, либо там, реакционных смесей, содержащих какие-то специальные компоненты, типа ионов тяжелых металлов. Все, нанокристаллы либо вообще потолкнут, люминесценция не будет, либо еще хуже растворятся полностью. Так? Второе. Вот эти группы дают ограниченную растворимость. То есть, скажем, если у нас карбоксилка на поверхности, то только в щелочной среде. Так? Нужно полное депротонирование. Если аминогруппы, нужно, наоборот, протонирование в кислой среде. А нанокристаллы в кислой среде, если там pH ниже 4, они просто растворятся. Ну, реакция идет между кислотой и сульфидами и силиндрами, и все. Так что вот этот вот метод, он вот, как бы, так сказать, генеральный, с этого все начиналось, но теперь а, этим методом практически никто не пользуется. Чем пользуется? Ну, это, э, так сказать, выдрано из одной статьи, потому что, ну, извините, рисовать вот это самому от руки, только чтобы быть оригиналом, ну, это каторжная работа, я решил, никому это не надо. Здесь мелко, но я вам попробую рассказать. Итак, значит, первая граница, первая, э, значит, схема, это вот то, что я вам говорил, замена легандов, бестиольных на теольные леганды, короткие молитвы, так? Значит, это мы пропустим, это не так важно, это уже система конъюгации. Значит, второй вариант – Значит, второй вариант, используется э, вариант тиолов. Э, второй и третий вариант это просто разные тиолы. Вот здесь вот тиокислота с двумя SH-группами. Она предполагается более прочно завязана каждой молекулой на поверхности написал, потому что она, у нее две связи с атомом цинка. Но, к сожалению, она занимает два места. И это плохо, так, вместо одного. Значит, это вот то, что было э, раньше, этим уже практически не пользуется, за некоторым исключением, я чуть попозже вам расскажу. Значит, чем пользуются? Какие еще варианты были? Значит, опять же, замена лигандов, но здесь леганды, содержащие силоксановые группы. И вот тогда на основе вот этих вот э, силоксанов можно создавать полисилоксановую оболочку. Да? Вот на поверхности появляется, говорят, СО2, но на самом деле это не СО2, это же не кварцевое стекло. Да? Это металлоорганическая вот такая вот матрица, которая очень проницаемая. И через нее и вода проходит, и мелкие молекулы, поэтому на самом деле вот такая шуба, она не очень защищает кристаллы от, э, по крайней мере, проникновения воды и других э, малых молекул, газов и так далее. Поэтому система получается не очень стабильная. А размер у нее очень сильно возрастает. Гидродинамический диаметр кристаллов очень сильно возрастает, а это плохо для биологии такие написал, перестают лезть в клетки. да? Значит, э, вот, вот, пожалуй, вот начиная отсюда примерно. А, значит, вот вариант. Значит, вот вариант. Значит, используют какие-то, э, опять же, на основе э, значит, э, замещения леганов, используют уже близкие к нам, тому, чем мы занимаемся, и другие люди, олигомерные структуры. То есть это некая короткая цепочечная структура, у которой есть несколько значит, сайтов, с помощью которых можно связаться с несколькими атомами цинка. Уже более прочная система. Но опять-таки все равно молекула пока коротенькая, она нам не очень защищает нашу поверхность нанокристалла. Ну и вот, пожалуй, один из самых таких, э, наверное, перспективных э, методов, это вот то, чем мы занимаемся, это так называемое э, создание ядро бислоя, значит, гидрофобного бислоя на поверхности нанокристаллов с использованием амфифильного полимера. Да? Ну, здесь вот разные варианты, что там дальше делается на поверхности. Вот это наша основная, собственно говоря, э, тематика. Значит, в чем суть? Суть следующая. Сейчас я только посмотрю, есть у меня картинка. Э, ну вот, наверное, вот на этой картинке будет видно хорошо. Значит, у нас на поверхности имеются изначально гидрофобные молекулы. Так? Они не дают э, нанокристаллу растворяться в воде, но они же и предотвращают его от доступа молекул воды, газов, там, ну газов, наверное, вряд ли, но других молекул поверхности нанокристалла. Значит, что делается? Берется амфифильный полимер, у которого с одной стороны жирные ножки, а с другой стороны гидрофильные группы. Ну, яркий пример этого – это полимер на основе э, полимелинового ангидрида. Вот на нем я дальше как-то и сосредоточусь. Дальше получается такая штука. Значит, вот эти вот жирные ножки нашего полимера, они входят в зацепление жирными ножками, торчащими на поверхности нанокристалла. за счет микрофонного взаимодействия. Вот так, оп, и полимер наматывается на наш нанокристалл. А наружу торчат вот эти наши гидрофильные группы. Ну, в данном случае, если это, э, скажем, полималиновый ангидрид, то ангидридная группа очень быстро превращается, конвертируется в карбоксилку. Вот. Значит, итого, получается у нас сам нанокристалл, твердое ядро, гидрофобный бислой и на поверхности наши гидрофильные группы. Так? Вот получается конструкция такая, которая очень устойчива. Она устойчива настолько, что наши, наши вот это уже личные наши, как говорится, нанокристаллы, элементарно выдерживают кипячение в воде в течение часа, и ни процент люминесценции при этом не теряется. Ни один другой вот метод, про который я вам рассказал, да, вот этот, ни один другой метод такого эффекта не дает. А вы сами понимаете, 90 градусов час, два, три – это ПЦР. И только вот такой тип нанокристаллов, э, э, э, так сказать, солюбилизации, дает возможность использовать нанокристаллы, вот, скажем, в ПЦР-диагностике. Вот, теперь, я просто иногда забываю, что у меня там дальше. Значит, теперь, собственно говоря, немножко по поводу биохимии, так обозвал ее биохимии, химии поверхности применительно для биологии. Так? Значит, чем хорош, скажем, э, полималийный ангидрид? Потому что ангидридная группа позволяет э, проводить достаточно широкий э, набор различных химических реакций. Ну, тривиально. Ангидридная группа при реакции с водой дает карбоксил. Уже хорошо. Все, во-первых, растворимость в воде, но опять же ограниченная только в щелочных средах. Так, во-вторых, уже сюда можно пришить какую-то молекулу через карди... классическую карбодиаминную химию. Дальше, значит, э, все это э, сюда же можно на поверхность через э, пришить молекулы, содержащие аминогруппы, содержащие SH-группы, ну и такие разные другие группы. И они сразу окажутся у нас на поверхности нашего нанокристалла. Вот. А вот какие молекулы, так сказать, конкретно можно использовать в данном случае, я чуть-чуть позже... А, ну вот здесь они, кстати, и нарисованы. То есть вот мы вот эту карбоксильную группу можем конвертировать, фактически пришить к ней, допустим, полиэтиленгликольную группу. А это уже существенно, это классический вариант для получения устойчивых и а, э, биосовместимых продуктов, да, полиэтиленгликоль на поверхности. Значит, какие-то эфирные вещи, значит, какие-то амины. Ну, я даже примеры приведу конкретные, так сказать, чтобы было видно, что это, ну, как бы не, не просто болтовня с чужой схемы, а, ну, мы в этом направлении работаем. Чуть-чуть, два слова, собственно говоря, о, о том, скажем, о, о формировании каких-то микро- и наноструктур на основе нанокристаллов. Вот мы вот с использованием вот этой химии можем решить Э, значит, различные олигонуклеотиды различного типа на поверхность нанокристалла, различных нанокристаллов, допустим, на красный один, на оранжевый другой, зеленый третий, и обеспечить селективное вот это вот э, взаимодействие. В итоге вот можно получить вот такие забавные структурки. Вот видите, э, двойные, там, пятерные, вот такие вот кресты из, из, из нанокристаллов. Для чего непонятно, но ну пока непонятно, но, понятно, но как демонстрация принципиальной возможности довольно ну, богатой вот этой вот химии, по этой поверхности, эта картинка интересна. Значит, можно обеспечить, если у нас на поверхности, допустим, э, аминогруппы или там четвертичные, тем более аминогруппы, мы можем сделать Э, э, электростатический комплекс между нанокристаллами и молекулами ДНК. Вот эта вот штука Йовина, это вот э, много-много-много-много цепей молекул ДНК, вытянутых в одну струночку и промаркированных э, наностержными синидокадами. То есть везде вот здесь наностержные синидокады, потому что, сами понимаете, молекула ДНК на прозрачном электронном пучке. А вот если смешать а, положительно заряженные кристаллы, а молекула ДНК, естественно, отрицательно заряжена, вот они могут образовать вот такие вот интересные агрегаты. Э, можно э, даже строить вот такие вот, э, так сказать, интересные цепочки из, из палочек. А это уже, ну, так сказать, формирование каких-то интересных микро- и наноэлектродов. Ну, это как пример того, что вот, так сказать, управление химией поверхности позволяет создавать просто раз, различные микро- и наноструктуры. Ну, а теперь, собственно говоря, конкретно к нашим делам и к нашей нанобио. Значит, мы работаем в основном, ну не в основном, а сейчас, на данный момент, только с полималииновым гидрином, который тетродоценовые хвостики. Почему? Потому что это был единственный, поли, ну фактически единственный полимер, пригодный вот для этих целей, который продавал Огрич. Так вот он закончил продавать 5 лет назад, и не, не 5, 3 года назад, и больше никого такого полимера нет. У нас еще 50 грамм есть. И больше никто не синтезирует. И больше работ нету это, э, с этим полимером. Так что мы здесь на, на коне. А у нас есть группа, которая умеет синтезировать эти полимеры у нас на химфаке. Мы здесь на коне. Ни у кого больше нет, а вот мы можем такое что-то делать. Ну, э, значит, в общем, как это выглядит? Еще раз. Вот у нас гидрофобная группа на поверхности. Это могут быть самые разные молекулы. Могут быть, скажем, там декантиолга, декантиолга, гидрофобный, так, который за счет э, э серы очень прочно связан с поверхностными атомами цинка, наружу торчат у нас жирные хвостики, вот сюда на него наматывается наш полимер, тетрадоценовые хвосты заходят в зацепление и обматывают вокруг, обматываются вокруг нанокристалла. Вот получается такая вот э, бесслойная структурка с э, с ангидроидными, все еще с ангидроидными группами на конце. Дальше что мы можем делать? Мы можем пришить амино, аминопроизводные э, сюда. Раз, и мы здесь получаем э, значит, э, вот такую вот штучку. Вот, причем в качестве вот этого заместителя может быть все, что можно купить фактически там в Олдвиче. Ну, допустим, это может полиэтиленгликольная часть. Вот эта вот работа, кстати говоря, это Вадима Молекула. Вот он нам сварил полиэтиленгликоль с аминогруппой на конце. Вот мы раз пришили, сразу получили коллоидную стабильность таких наночастиц в широком диапазоне порожь. То есть если у нас просто карбоксильные группы на поверхности, эти наночастицы стабильны только в щелочной среде. Где-то при pH ниже 7 они пумс и выпадают в осадок. С P, с все, они стабильны, пожалуйста, в широком диапазоне, но пока Э, не, только не очень кислым, потому что просто начинается растворение кристалла. Значит, вот это наша оригинальная штучка мы придумали. Значит, мы э, порешили молекулу, у которой с одной стороны аминогруппа, с другой стороны четвертичка. Для чего? Вот сейчас я вам это дело и покажу. Это, кстати, вот это потенциал нашей стандартного нанокристалла, просто без всяких э, на поверхности, только содержащих карбоксильной группы. Где-то порядка минус 60, минус 70 мегаграмм. Так, значит, вот для чего нужен, допустим, четвертичная аминогруппа на поверхности. Давайте я еще раз покажу вот, вот эту вот э, схемку. Значит, смотрите, если мы пришиваем этот четвертичный амин, то есть у нас вот здесь, в, одной, в, одной, э, в одном месте, четвертичный амин, э, заряд которого не чувствительный к pH. А вот здесь остается карбоксилка, заряд который чувствительный к pH. Дальше они начинают себя, начинается игра в компенсацию заряда в зависимости от pH. В итоге получается штука уникальная. Я, в общем, таких работ практически не видел на самом деле. Ну, мало таких работ есть. Э, z потенциал наших наночастиц, это реально наши результаты. Вот Саша он делал, обе Саши делали это дело. Значит, зависит от pH. То есть где-то вот при, при pH нейтральном у них z потенциал 0 но при этом они еще стабильны в растворе, потому что они-то реально заряжены, но за это компенсируют друг друга. Вот, вот непосредственно, прям на, на каждом, так сказать, э, э блоке э, этого самого, в каждом мономере, так, мономерная единица. Значит, как только мы уходим в кислую среду, значит, мы полностью протонируем э, карбоксилку, все, она уже не, не участвует, опа, мы имеем из этого потенциал положительный. Уходим в щелочную среду, значит, карбоксилку депротонируем, она начинает давлеть над Э, так сказать, э, четвертичкой, мы э, сдвигаем заряд в отрицательную область. Пока не знаю для чего. Вот спрашиваю совет. Если кто знает какой-нибудь интересный биохимический э, процесс, где вот такая штука была бы интересна, то давайте обсудим, мы могли бы сделать интересную работу. Значит, еще что интересно. Значит, э, пришили они на Crown эфир. Здесь тоже интересная штука получилась. но ну, тоже пока я не видел нигде, э, так сказать, такого эффекта. Вот такие нанокристаллы, они имеют слабый отрицательный зета но э, если проводить гель-электрофорез вот таких нанокристаллов с Crown эфиром при присутствии ионов калия, в этом самом геле, да, то они ползут себя, ведут себя так, как будто у них этот положительный. То есть идет поток ионов калия, комплексуется, а это слабый комплексант на ионы калия, комплексуется с, э, с краун-эфиром и ему как бы передает свой импульс на кристалл и толкает его в противоположную сторону относительно его заряда. Как, как, как так сказать, как кажущуюся, э, кажущийся, кажущийся заряд как бы положительный, а в, реальной, в реальности вот у них слабо отрицательный заряд. Вот такая интересная вещь. Значит, вот теперь, собственно, основная проблема, с которой мы сейчас воюем, и это вот одна из самых интересных проблем в этой области нанокристаллов. Вот теперь это, я буду, то, что я вам рассказывал до этого, это, э, значит, вот эта э, солидаризация с помощью фифильного полимера, это уже достаточно универсальная штука. Это процесс, протокол, пригодный практически для любого типа нанокристаллов. Это и полупроводники, и металлы, и оксиды, магниты и так далее. Важно создать первый шум научиться создавать вот эту первую гидрофобную шубу. А, значит, а дальше на нее полимерно мотается там, так сказать, сам по себе. Поэтому вот эта вот, а, значит, химия вот этой повер... химия поверхности, она здесь достаточно универсальная. Значит, теперь вот а, направление, в котором мы а, начинаем работать, как вы, а мои коллеги, вот французы, они уже довольно давно работают. значит, ну это вот наши совместные с ними Э, так сказать, результаты. Значит, это использование однодоменных антител для создания вот такой флуоресцентной, э, флуоресцентной метки. Почему однодоменных? Ну, потому что они очень маленькие, Смотрите, значит, вот здесь вот, ну, практически в реальном, э, э, так сказать, масштабе нарисован размер нанокристаллов с его шубой и так далее, а вот это размер однодоменного антитела. А вот эта картинка, это, естественно, модуляция, э, моделирование математическое, вот это такой же нанокристалл, а это реальное, э, значит, большое антитело, да? Видите, разница какая колоссальная. А, э, значит, ну, казалось бы, ну ладно, оно такое большое, здесь такое маленькое, в чем дело? А дело в том, что мы здесь, вот так сказать, когда смотрим вот эту, на эту пару и думаем, а как же они там друг на друга влияют. Вот здесь мы подходим к очень важной вещи под названием нанотоксикология. Дайте я только посмотрю, что там у меня. Да, а, нанотоксикология. Значит, э, что это такое? Ну вот представьте себе, Э, золото, объемное золото, золотые кольца, там что угодно. Пожалуйста, водка, вот это Даньск Голд, по-моему, да, там золотая фольга плавает, люди пьют и ничего. Якобы инертный металл. Да? Но если вы из золота сделаете наночастицы, как правило, они заряжены отрицательно, ну синтез там стандартный цитратный или что-то еще, то эти наночастицы становятся очень-очень-очень токси токсичными. Почему? Дело не в золоте. Дело в том, что они маленькие и заряжены. И если такая частица попадает куда-то в организм, то белки буквально молекулы заряжены, они начинают взаимодействовать э, с э, наночастиц таким образом, что изменяют свою конформацию. Налипают на нее, намазываются и так далее. А что это такое? Это полная потеря или изменение свойств этого белка. Слава богу, если он просто перестанет работать, но если это белок связан с дыханием, да, допустим, а он может превратиться в нечто гораздо более опасное. Так вот, это направление, которое развивается в последние 10 лет, вот это вот одно из самых интересных, с моей точки зрения, э, так сказать, будущих направлений развития в этой области. Это как большие биомолекулы взаимодействуют с этими маленькими наночастицами. Ведь здесь не важно, что это. Золото, там, кадмий-селен и прочее. На самом деле, когда говорят, ой, кадмий-селен опасно, хорошо сделана наночастица кадмия-селена кадмия, обернута вот так вот полимером, ничего с ней не происходит. Она не растворяется, никакого выхода кадмия нет. Но она токсична, потому что она маленькая, потому что она заряжена. Так вот, когда мы работаем с однодоменными антителами, они на, на порядок меньше. Там, в общем, особо э, нечему и меняться на, на, на самом деле. И взаимодействие точное, поэтому вот такой вот в целом комплекс, он будет гораздо более работоспособный, чем, чем вот такой вот комплекс. Теперь, собственно говоря, немножко о э, технологии. Вот то, о чем я говорил, разница между, скажем, методов методами солюбилизации через амфифильный полимер и методами солюбилизации через лиганное замещение. Лучший метод, э, так сказать, связанный с замещением лигандов, это, опять же, наша, на, наша работа с, с ними вот по однодоменным антителам, там 3-4 года назад опубликованная. Лучший метод Э, это, э, то есть лучшие результаты дает э, замена лигандов с использованием молекул, у которой с одной стороны теольная группа, потом длинный лимфатический кусок, потом вот здесь вот кусок полиэтиленгликоля, а потом уже функциональная группа. Для чего? Значит, то есть четыре функции. Да? Значит, первая функция – связывание прочность, связанное с поверхностью монокристаллов через образование связи, допустим, сероцинка или серокарна. Дальше, вот эта лимфатическая часть – формирование защитной гидрофобной оболочки вокруг монокристалла. Да? Дальше, полиэтиленгликольный кусочек, чтобы получить хорошую коллоидную стабильность, растворимость в воде и биологическую совместимость. Ну и функциональная группа, через которую можно пришить все, что вы хотите, любое вот это вот антитело. Так вот, по сравнению Э, значит, с нанокристаллами, которые э, значит, обернуты амфифильным полимером, вот эти нанокристаллы, они и те же нанокристаллы, внутри один, один и тот же кадмий-селен Да? Даже имея на поверхности вот эту вот гидрофобную оболочку, они не выдерживают кипячения. Они при 60-70 градусах уже там разрушаются, выпадают в осадок. То есть да, а, оказывается фокус-то не в том, что у нас есть гидрофобная составляющая, а в том, какая она, из чего она состоит. То есть похоже, что вот эта вот бесслойная вот такая структура, она является оптимальной на самом деле э, для получения нанокристаллов стабильных, э, биологически совместимых, так сказать, нечувствительных к внешней среде э, и, так сказать, и другим каким-то свойствам. А вот здесь мы утыкаемся в одну очень интересную проблему, Собственно, а как управлять вот этим вот процессом? Вот представьте себе, когда у нас наночастица диаметром, там, допустим, 5-7 нанометров, ну и полимер, вот сейчас мы работаем с, э, с полимерилангидидом, у него молекулярная масса 9000, да, ну 300 звеньев, 300 звеньев примерно. Значит, 300 звеньев, как они наматываются на поверхность нанокристалла? Нетривиальная задача, никто не знает и непонятно, как посчитать, можно тут промоделировать. То есть так так, непонятно. Но понятно только одно, это мы уже экспериментально фактически установили, что нет плотной упаковки, ее не может быть. Молекула полимера, она имеет ну, некую конечную кривизну, больше которой она согнуться не может. Она не может вот так вот упаковываться, правильно? Значит, поэтому на поверхности нанокристаллов остается примерно половина вот этих гидрофобных групп, входящих в первую оболочку, не занятых, не защищенных сверху нашим полимером. И вот это, к сожалению, является очень большой больной точкой вот этой всей системы, над которой мы работаем. И я, в общем, конечно, хотел бы попросить помощи, если кто знает или умеет, как решить эту проблему. Значит, э, э, проблема связана в том, что вот отсутствие эм, Э, значит, э, вот этого гидрофобного бислоя в каких-то точках и является вот этими местами, куда могут проникать вода, мелкие молекулы, и они так и проникают. Вот сейчас мы совместно с Вадимом разрабатываем технологию клик-химии для конъюгации нанокристаллов с э, антителами. И мы обнаружили, что катализатор на основе одновалентной меди полностью тушит люминесценцию нанокристаллов, наших обернутых полимером. А то, что он за счет того, что э, ионы меди каким-то образом, они хоть и закомплексованы, но слабо, проникают поверхность монокристалла и вызывают химическую реакцию. Они становятся вместо цинка, замещают цинк, становится там купром 2С или купром Там вместо, проникает аж до ядра и могут даже ядро затронуть. В итоге даже одного атома меди достаточно, чтобы э, полностью люминесценцию погасить. Вопрос, как она туда проникает? Э, значит, сорбатированный ион в комплексной форме, так? а у нас вот на поверхности вот эта вот шуба. Как? Непонятно. Вот этим мы будем разбираться. Это, кстати, очень интересная наука. Вот управлять пове... свойствами поверхности вот буквально на уровне каждой единичной молекулы. Но что мы сейчас э, для себя, в общем, э, в целом э, поняли, что э, все это определяется тем, что у нас разные а Огранка на поверхности нанокристаллов. Разные кристаллографические грани образуют поверхность нанокристаллов. То есть, когда рисуется вот такой шарик, то даже вот на такой модели видно, что это не шарик. Да? Вот я специально взял с собой модель, чтобы так это по, по пояснить. Да, вот это вот мячик для гольфа. Все мячики для гольфа современные, они ограненные. Бывает до 400 граней, ну 400 нам не надо, вот здесь порядка 300 граней. Так вот, каждая гранька вот этого, ну не каждая, да, не может быть 300 разных кристаллографических плоскостей, да, вот, э, так сказать, там через одну, через две, это реальная, выход реальных кристаллографических плоскостей, скажем, цинк на поверхности. Так вот, если эта плоскость, допустим, 1,00, то, э, значит, эта плоскость, она... Э, она, она, она, она у нас, э, Саша, как она? У нас она терминирована э, обоими, да, э, типами атомов или, или одним типом. Ну ладно, не так важно. Итак, если она у нас 1,00, то у нас в шахматном кругожесть-порядке атомы цинка, атомы серы, атомы цинка, атомы серы. А если у нас 1,1,1, то это только один тип атомов, допустим, цинка или серы. А что это означает? А это означает, что у нас первый такой слой создан за счет взаимодействия молекул только с атомами цинка. То есть вот эти леганды, они связаны только с атомами цинка. Если у нас где-то есть грань чисто серная, она пустая, на ней ничего нет. Почему нет? Потому что фактически в природе ну, ну, не существует хороших легандов на халькогены. Для реакции есть лиганды, но чтобы эти молекулы оставались на поверхности нанокристаллов, связанные через атом серы, таких нет молекул. Ну, есть, но очень узкий диапазон, э, и они, в общем, неприменимы для нашего случая. Про, вот в этом-то проблема. Поэтому э, значит, наше, э, наше сейчас понимание в том, что у нас вот есть некие дырки, которые вообще не закрыты вот этими нашими гидрофобными молекулами. Как с этим бороться? Ну, бороться, видимо, может только одним образом более плот, создавать более плотную поверхностную оболочку из полимера. И вот одна из идей следующая. Использовать не полимер исходно, а использовать мономер трифункциональный, четырефункциональный. Опять же, с гидрофобной группой на этом конце, чтобы обеспечить гидрофобное взаимодействие. Так, несколькими двойными связями где-нибудь вот здесь, так? Ну и функциональными группами на поверхности, чтобы обеспечить, так сказать, функционализацию и стабильность. Зачем двойные связи? Попытаться их перезаш... Э, заполимеризовать, перезашить друг другом, чтобы получить вот такую вот сплошную оболочку. То есть там, где у, э, такую, где у нас количество, грубо говоря, мономерных групп будет равно количеству, по крайней мере, количеству тех теольных групп, которые у нас есть на поверхности. А сейчас у нас соотношение примерно 1 к 2 там, один к трем, на три вот такие вот группы, э, на, на, на три жирных хвоста у нас только одна, э, значит, один э, мономерный блок. Потому что мы, полимер не может все вот это вот тщательно облить. Поэтому вот вопрос, собственно говоря, такой. Как, вот, как придумать какую-то вот такую реакцию механизм, какие взять вещества, чтобы сделать, не, не исходить не из полимера, а, э, так сказать, а стартовать из мономера и делать э, полимеризацию вот этого мономера уже, так сказать, на поверхности самого нанокристалла. Вот я, пожалуй, на, на засим и закончу. Э, в качестве заключения еще раз плюсы нанокристаллов – так сказать, для самых разных областей применения. Уникальные оптические свойства, разнообразие форм и структур, ядро, ядро, оболочка, там, наностержни, э, высокая фотохимическая стабильность. Минусы. Относительно большие размеры. То есть все-таки, когда у вас э, э, э, флуоресцентный маркер на основе красителя, то это, ну, собственно, вот белок, к нему что-то там снизу пришито, да, это, можно сказать, и ничего. А тут нанокристалл размером с белок, ну, я имею в виду по обыкновенные э, антитела, не однодоменные, да. Сложная химия поверхности. Я постарался вам вот эту вот проблематику довести, что это самое сложное, но и самое интересное на самом деле, вот ближайшие 10-20 лет это будет основным топом вот, э, научным в этой области, да. Ограниченная коллоидная стабильность. Опять же, я вам говорил, чтобы обеспечить коллоидную определенную стабильность надо иметь на поверхности, в разных там диапазонах pH, в, в, так сказать, при разных концентрациях солей, надо иметь какие-то специальные группы на поверхности. В основном это полиэтиленгликоль, либо что-то еще. Но просто карбоксилок и аминогруппы категорически недостаточно. Ну и нанотоксичность, то, о чем вот я вам, э, так сказать, э, попытался э, продемонстрировать вот на примере вот этих, так сказать, э, наматывания белков на поверхности заряженных наночастиц. Ну, спасибо за внимание. Спасибо, что брал. Вообще, вот пока все думают над вопросами, я такой небольшой корректирующий комментарий. Когда звучат слова, там Вадим синтезировал, и мы с Вадимом решаем ну, проблему, я, я думаю, все понимают, что это сотрудники да, это грубо, грубо работа. Я уже давно ничего работала, не синтезирую, к сожалению, да, но да, тем не менее. Естественно. Да. Хорошо, вопросы, пожалуйста. А вы сказали, что квантовый выход, квантовых точек, 90%? процентов. да, да. да. А скажите, генерация стимулированного излучения получена? Да? да, да, много раз получено. Э, там, к сожалению, условия не очень красивые такие, потому что э, генерация требует двухфотонной накачки, э, ибо переход, на котором происходит стимулированное излучение, к сожалению, биэкситон, экситон. То есть надо создать две электрон дырочные пары, то есть поглотить два фотона. Это означает накачка только импульсным лазером. То есть это означает, что КПД лазера невысокий. По сравнению с красителем. Да, однозначно. Если красители 50%, да, да, да, да. Ну, красители, ну, если так, то здесь будет да, да, да. Если говорить по, по физике, то краситель это классическая трехуровневая схема. У нанокристаллов, чтобы создать трехуровневую, надо вот возбудить две электрон-дырочные пары. Когда идет процесс стимулирования излучения, э, значит, при комбинации двух электрон-дырочных на, на одну электрон-дырочную, отборочную пару, не на основной составе тоже, иначе это двух, двухуровневая система. То есть вот так вот. Поэтому да, да там какой-то невысокий. Но, но мы хотим сейчас, мы работаем с э, коллегами из Германии, э, попытаться получить лазерную генерацию вот на этом новом типе наноструктур. Вот эти наши нанопластины, сейчас где это они у нас тут, где это они у нас тут, вот эти вот нанопластины, ядро крылья, вот с такими вот кривыми, ну это, так сказать, не кривые, это не прямые а оптическая оптические. накачка, а электрическая. И оптическая, и электрическая, а. потому что вот здесь у нас непрямой переход оптический, тогда это классическая трехуровневая схема. Да. Я думаю, что вот здесь можно КПД большой увеличить. А вот, э, ну дальше, можно? Да, а, а вот вы оперируете понятием электронно-дырочное. Да. Ну, это характерно для кристалла. А скажите, почему для красителей даже нет упоминания вот такого, чтобы электронно дырочная? вы знаете, наверное, это, скорее всего, ну, понимаете, электронно дырочное э, состояние. они ведь пришли из физики твердого тела, когда у нас имеются э, коллективные состояния по всему, э, так сказать, объекту, по всему. То есть у нас есть зона Э, валентная зона, зона проводимости, то есть зона, где, на, э, где у нас якобы дырки и где у нас туда можно, так сказать, закинуть электроны. Поскольку краситель это молекулярная система, у него, у него нет вот этих коллективных состояний. Но формально, конечно, вы имеете, собственно говоря, что такое дырка? Это пустое место от электрона. Да? Да. Это обыкновенный электронный перенос. Краситель та же самая история. То есть формально вы перенесли, здесь у вас осталось пустое место. Но вот терминология тут же становится из области молекулярной э, физики. Да? То есть да. перенос электрона с одного уровня на другой. Про дырки никто не говорит. Потому что про дырки говорили когда там 100-200 лет назад, когда полупроводник вот возбудили, оп, реально померили ток, да? Ну реально можно сказать, вот электроны туда побежали, а дырки сюда побежали. Но это твердое тело но вот молекулярных систем. Потому скорее всего, это, это просто ну, традиция, что ли. Традиция, не, не более того. Ну, э, я все время, я к чему такой вопрос задал, все время под сомнением. Вот в октябре месяце в оптике и спектроскопии опубликовал статью, называется «Экситонная теория дуальной флуоресценции азосоединений». Угу, так вот, угу. если азот, только азот, возбудить угу, на, на там, p орбиталь угу. с основного состояния, угу. то э, здесь возникает вот, э, э пара экситон. А рядышком находится второй азот, перенос. То есть у вас есть коллективное и... состояние, у вас есть коллективная Два. Зо, ну, зона, да, мини-зона да, да, какая-то да, да. Но это молекула. Это молекула. Это соединение да, молекула. Да, да, вот да. происходит расщепление, возбужден, S1, ну все, возбужденное состояние, все расщепляются за счет экситонного взаимодействия на 2200 обратных сантиметров. Это очень много для экситона. Но в силу того, что рядом происходит, кроме э, дипольного взаимодействия, обменное взаимодействие. Поэтому, mm -hmm. ну вот таким вот образом, ну все время сомнения. Ну, но, видите, но ну, я э, думаю, что здесь нано, ничего страшного. Нанокристаллы, здесь как раз вот эта область э, смычки между молекулярной и твердотельной. Э, физикой, потому да. что нанокристалл можно делать сколь угодно малые, фактически, аж до ну, там, одного, э, молек, одной молекулы кадмия селена. Где граница, непонятно. Поэтому физики, кто профессионально работает в области оптики, оптических переходов в квантовых точках, они э, оперируют и тем, и тем. И электрон дырочное состояние экситоны, и переносы. Э, электрона с основного состояния, первое возбужденное, S1, P1 и так далее. Зависит от процессов, которые следуют. Если генерация, говорят о переходах там нелинейные эффекты. Если это связано, скажем, с э, эффектами э, там, генерации заряда, фотовольтаики, тогда говорят о переносе электро электро об электронно-дырочной пары. То есть конкретно о процессе, в зависимости тут, от процесса. Тут э, я добавлю очень хороший пример вот для этого квантовой точки. но ну, не для вашего примера, угу. а графен. Вот модный на да, сегодняшний точно, день точно, графен. Точно, вот точно. берем всем известный перелен, точно, увеличиваем, точно. вален, коронен. Угу. А, а когда мы переходим к квантовой точке, мы увеличиваем, увеличиваем немножко, а, размеры пошли уже немного другие. Все, уже нанокристалл, это уже квантовая точка называют, Но при увеличении размеров вот это как, как э, называют, ну у нас s 0 s 1 в органике, а здесь вот запрещенная зона, она уменьшается, уменьшается, да, да, и у графена да. уже бесчелевое. Ну, пожалуйста, пару лет назад пошли статьи, где графеновые квантовые точки. Да, да, вот уже есть такие статьи, да. еще, еще можно, ну, может, э, я, активизировался, ну ладно. Вот вы сказали, биоприложение, да? флуоресцентную метку посадили на антитело флуоресцирует, да. если у вас будет. Да. Присоединили антиген, так она тоже будет флуоресцировать. Правильно, но вы, э, но вы э, локализуете э, флуоресцентную метку где-то на поверхности клеточной культуры. То есть, если есть подходящая клетка, если она больная, а она прокрашивается. Если она здоровая, то они просто не цепляются нанокристалла. То есть этот конъюгат, он не цепляется за поверхность клетки, и она просто не видна в микроскопе. То есть это стандартный вот такой метод флуоресцентного анализа. Засветилось, да, да, да, засветилось, значит, есть вот эта пара, антитело, антиген. А дальше уже решайте, а вы какую пару, какой паре создавали вот это свое антитело. Если там на какую-то больную клетку, вот она у вас больная. Ну, фигурально выражаясь, ну так, напрасно. И последнее. А, вот вы сказали, поляризованное излучение на угу. на, на, на, но ведь и квантовая точка, вот обычная, сферическая, она что же можно моделировать а, нет, линейным вы знаете, вы знаете, нет, нет, нет. Дело вот в чем, что поскольку квантовая точка, э, э, значит, состояние электронное, они полностью делокализованы, а симметрия у нас сферическая, то э, значит, поляризация люминесценции квантовых точек порядка нескольких процентов. Почему? По одной простой, но, но, но в отличие от 100% для наностержней. Почему? Потому что у нас э, э, решетка не идеальная. У нас она хоть и центросимметричная, но она искаженная. Что в случае кубической структуры, что в случае гексагональной для кадмия серы. Там есть небольшой сдвиг атомов цинка и серы от центра симметрии, да, рождается дипольный момент. И вот этот дипольный момент искажает немножко э, значит, симметрию волновых функций вот этого экситона. И тогда он чуть-чуть поляризуется. Ну, говорю, чуть-чуть, буквально да, вот несколько да, процентов. Ага. Вот, Ясно, вот такой спасибо. механизм. Если бы это была идеальная сферическая абсолютно поляризация, была бы ноль. Но природе ну, идеального не бывает. Ничего. И это не зависит а, в конденсированной среде и в растворе? Ну, в принципе, мерили, конечно, э, скажем, в пленках или на поверхностях, э, причем мерили от единичных. Вот то, что я вам показывал, вот эти вот звездные небо, да, mm вот примерно так меряют, допустим, поляризацию люминесценции единичных нанокристаллов. Это, как правило, 4 Кельвина. Ну, потому что лупить лазером надо там быть здоров, чтобы получить отклик от единичного, чтобы накопить отклик фото, фото вот, э, там, на, на фото умножителя да, от единичного кристалла. Там надо ну, лупить лазером быть здоров. Вот. Поэтому это 4 Кельвина, чтобы она дольше жила. И во-вторых, ну, при низкой температуре, там уровни, так сказать, э, вымораживания разных фононных состояний, все это красивее выглядит. Вот. В растворе, ну, сложно, в растворе сложно. Это же ансамбль. В, расщ... в растворе даже она на стержне показывает э, э, остаточную, ну, не остаточную, а, скажем так, частичную поляризацию порядка где-то 5-7%. Почему? Потому что они же вращаются там за счет бромского движения. Но ну, вот они попали, э, так сказать, их ориентация, соответственно, поляризации света. Они высветили поляризованный свет так, ну 50% поляризованно так, никак. Да? Ну и в целом получается некоторая частичная поляризация, но ну, буквально, говорим 5-10%. А как только берем единичного на стержень, смотрим, оп, 100%, особенно при низких температурах. Так, пожалуйста, еще вопрос. Э, у меня вопрос по, по синтезу. <clears throat> Скажите, вы там говорили, что за один опыт там один грамм можете э, материала нарабатывать? Ну да, но в целом можно до десятков грамм сейчас могут синтезировать. Ну то есть меня интересует, собственно, э, конечный раствор там, по концентрации, скажем, массовой концентрации вот, вашего материала. Ну, мы работаем в среднем, мы работаем с концентрациями порядка, значит, если это, ну, скажем так, для физики, скажем, да, для красоты, для физики, для науки, то это концентрации, как правило, микромолярные. Ну, это будь здоров, концентрацию. То есть, для примера, скажем, э, если это будет э, оптическая кювета э, сантиметровая, да, то ее оптическая плотность будет, ну, там, порядка десятки. То есть, поглощение очень сильное. Да. Для биологии, конечно, это наномоляр. Вот, это наномолярная концентрация. Э, да, это связано в первую очередь э, с тем, что ну, если концентрация слишком высокая, нанокристаллы имеют тенденцию к агрегации. Особенно если это э, нанокристаллы какой-то экзотической формы, типа наностержни или особенно нанопластина. Те вообще не выносят высокой концентрации, начинают слипаться просто лед. Вот. Поэтому вот примерно... Ну, а сами квантовые точки, например, вы в какой концентрации там? Ну, где-то порядка микромолярно. Ну, там, грубо выражаясь, грубо выражаясь, вот мы стандартно используем, ну, допустим, ну, 50 миллиграмм на миллилитр хлороформия, 100 миллиграмм на миллилитр, ну, примерно вот такие концентрации. Ну, 100 миллиграмм это уже верх, нет, ну, потолок. это, это, это потолок. 10% массы, там, или масса на объем. Ну, у них молекулярная масса ну, 100 миллиграмм это уже нет, 50 миллиграмм, нет, я, наверное, знаете, я, наверное, даже совравший. Саш, какой у нас пример? 5-10 миллиграмм идет стандарт, да? 5-10 миллиграмм на миллилитр, если мы их солюбилизируем. Вот это вот у нас стандарт. С этим еще нормально работаем. Но, скажем, допустим, если физики хотят посмотреть стимулированное излучение и так далее, там делается уже до э, насыщенности. Это вот порядка 50 ну, миллиграмм, синтез, наверное, разбавленное, а потом концентрированное. А синтез так, смотрите, реакционная смесь поря, э, в этой колбе 10, 12, 15 миллилитров. Выход порядка грамм. Ну вот. Уже солюбилизировано. Нет, вот реакционная смесь а. у вас здесь 15 миллиметров. Вот там, там порядка грамма кристалла. Это, собственно, синтез. Синтез, собственно, да. Ну а дальше ну, если надо, то можно разбавить. Можно разбавить. Можно концентрировать. Да, да, да, да. Еще, значит, такая реплика, там, э, значит, вы пытались э, модифицировать поверхность, значит, путем клика. Вы говорили, что да, да, э, месть, да, значит, очень сильно мешает. Да. И э, мне вспомнилась картинка, которую вы показывали, собственно, по самому химическому составу ваших э, ну, кристаллов. То есть угу. некоторые там и сульфид свинца тоже используются, я так понял, да? Да, да. То есть, да, возможно, да. Э, там надо посмотреть, может быть, по ПР, куда медь может влезть. Все там, правильно, реакция-то и идет именно по ПР, так? Потому что, скажем, купрум С и купрум 2С, у него ПР порядка 10 минус там 40 50 -й. У ЦНК здесь минус 25, а у Кадме здесь минус там, 30. А вот, типа. Э, я не помню, сколько это свинца, но мне кажется, что для свинца может еще и больше, чем Еще и больше. Но проблема в том, что видите, что свинец, свинец хорош только для ИК области. Mm -hmm. Ну, где-то начиная от 800 нанометров. На видимой области он, он не работает. То есть нет у, самый, самая короткая длина волны люминесценции для плюмбумес, которая вот сейчас получена, это где-то порядка 700 нанометров. Короче, никак. Короче, никак. Вот. Так что, к сожалению, это вот нетривиальная проблема. А так, конечно, с Плюмбумес там проблем бы, наверное, ну, проблем бы, в общем-то, наверное, не было. Были, но ну, кто его знает. Тут история, э, так сказать, природа вот этих нанопроцессов, она достаточно хитрая. Иногда думаешь, а почему он идет, а он все-таки идет. Вот. Не знаю, даже почему и как с этим бороться. Ты не должен. Да, да. да. Еще вопрос, пожалуйста. Да. Михаил, смотрите, вот э, пачты нанокристаллов. Угу Существуют ли методики, которые позволяют именно грани обеспечить конъюнгированность каким-то белком? Есть такая штука, есть несколько статей. Вот я вот, вот показывал вот этот вот вариант, там, где получались такие, значит, эти самые палочники, да, где-то они у флюоресцентная поляризация имеет Вот смотрите, видите какая штука, да? Только это не, не, не полупроводник, это, если я не ошибаюсь, серебряные или золотые на наностержни. А, там э, фокус сделан следующий. Следующий. Во-первых, их выращивают в присутствии примерно процесс, суть процесса примерно такая же. То есть вот если мы выращиваем кадмий на настеживание, то в качестве модификатора роста, блокиратора роста по боковым граням используются фосфоновые кислоты. Как нашли, не знаю. Вот первая статья появилась там 15 лет назад, а как они это обнаружили, посмотрели, в таблице непонятно. Но у вас с тех пор только фосфонки э, работают. В случае с э, серебра здесь используются четвертичные амины, не симметричные. Так, в качестве пала. Ну там классический э, гексаметил, гексадецил, триметил аммоний бромид, да, ну, классика такая. Так вот, эта штука, она, нанокристаллы серебра здесь, это я как пример говорю, нанокристаллы серебра вот здесь, а когда они растут, это в водной среде, они отрицательно заряжены. Соответственно, вот этот паф, катионы, он э, садится на поверхность, но блокирует почему-то только э, боковые грани, торцы остаются свободными во время роста и, в частности, для последующей модификации, вот здесь, вот, насколько я помню, здесь сделали стандартную, стандартную карбодимидную химию, то есть через амин с карбоксилкой, вот эту вот шипку делали. Значит, с наностержнями там примерно такую же штуку можно сделать. Если аккуратненько это все дело отмыть, боковые грани будут заблокированы фосфоновой кислотой, а торцы будут свободны. Дальше надо подобрать такой э, лигант, который бы, с одной стороны, сел на торцы, но при этом не вытеснил э, фосфонку. Тиолы не подойдут, они вытесняют все. То есть здесь надо найти какую-то, ну, допустим, может быть, это амин будет или что-то еще. Но о, я не могу вот сходу сказать, были ли публикации именно для наностежника как чтобы из них вот такие вот, э, чтобы, они, э, чтобы там проводилась химия прямо, прямо вот, э, так сказать, на торцах. По-моему, были. По-моему, для флешных поляризации имеет смысл только в одном случае, Очень. если мы только э, грубо говоря. Точно, точно. По-моему, по были такие работы, там предлагалась методика, как все это осуществить. По-моему, были. Мне надо посмотреть там в базе данных. Но ну, если не было, это еще лучше, значит, можно придумать. Но самое интересное, что была буквально одна или две работы именно Оливии Сатоса, где он показывал конъюгаты с нанастежнями э, и даже говорил, да, вот они, там поляризация и так далее. Но дальше этого не пошло, никто не придумал ну, какой-то методический прием, как это на практике использовать. То есть принцип показали, ну давно ну это просто. Ну понятно, если мы квантовую точку привязали к белку, то на она стержень, ну, то же самое все. Да? Вот. Но вот дальше этого дела не пошло, чтобы ну, куда-то это пошло в какую-то серию, в какой-то прибор, в какую-то там методику. Вот, вот это вот пустое место до сих пор. Еще есть ага. такая технология, аналитическая интерферометрия. Mm -hmm. Когда ну, э, оптика волокно на поверхность срезается, погружается в жидкость, и в зависимости от толщины слоя угу. это можно судить о обстоятельствах, биосенсор, часть биосенсора. Угу. Угу. Вот э, квантовые наноточки, насколько они, э, как себя ведут вот, именно не в поглощении, извлечении флуоресценции, а именно в отражении света. То есть имеется в виду, а насколько они могут изменять показатель преломления да, да, от да, этого да. маленького тоненького да. слоя нанометрового в общем, они должны изменять показатель преломления очень сильно. Почему? Потому что, ну, скажем так, тут нельзя говорить о показателе преломления как таковом, а скорее о показателе преломления композитной среды. То есть вот у нас, допустим, поверхность, на ней лежат нанокристаллы, естественно, они лежат там неплотно каким-то образом, между ними что-то, ну, пускай вода, да? Значит, показатель преломления воды 1,33, показатель преломления кадмия селена порядка 2,5. Итого, ну, грубо усредняя, мы получим где-нибудь так порядка 1,8. Ну попробуйте найдите органическую молекулу с таким показателем преломления. Конечно, даже субмонослой нанокристаллов должен существенно, э, так сказать, э, дать суще, более существенный эффект, чем какая-нибудь э, органическая, органическая молекула. Я не помню, только работ не помню. Единственное, что скорее наверняка были такие работы по металлическим частицам типа золота, и серебра. Там пример та же самая история. В принципе, можем попробовать. Да, да, можем попробовать. Да, да, да. Просто посмотреть, сравнить, э, насколько он даст ответ. Были работы по исследованию, скажем, э, показателей преломления вот таких вот субмонослоев, чем они закончились, не помню. Ведь на самом деле вот эта область, это, это непредставимо, что она до сих пор растет, но ну, не экспоненциально, но почти линейно количество публикаций, это утонуть можно. Вот только у меня на компьютере ну, что-то порядка 10 гигабайт pdf и то я уж последние несколько лет почти не, почти не смотрю с тошником. Это, это непредставимо. То есть там, конечно, столько всякого наработано. Надо, надо внимательно вот сначала, эм, так сказать, посмотреть по базам данным, кто-нибудь не сделал ли этого уже до сих пор. Ну, э, Я не специалист совершенно. Пробовали кто-то... Эм, Ой, а, Андрей, до секундочку. Кстати говоря, вот здесь будут лучше не квантовые точки. Здесь будет вот что лучше. Где там это наша голубушка? Вот там что будет лучше. То есть вот эти нанопластины, квантовые точки, они лягут ну, вот такими островками, да, а нанопластины лягут на поверхность плоско. И они займут там площадь 30 на 30 нанометров с показателем преломления 2,5. Да? Вот. То есть, вот смотрите, э, это мы сейчас над этим работаем, мы, так сказать, исследуем, как можно было бы эти нано, нанопластины упаковывать. То есть, можно получить вот такие вот монослои, субмонослои на поверхности. То есть, видите, как процент покрытия может быть гораздо больше, чем в случае квантовых точек. То, то есть, вот здесь вот отклик э, может быть гораздо больше. Вот это интересно, потому что нанопластины пока никто не знает, куда применить. Там физика интереснейшая, а вот применение непонятное. Вот можно попробовать. Был бы какой-нибудь первый такой конъюгат на нанопластинах, это может быть очень интересно. Полезно. Полезно, да. Есть ли какое-то э, применение фотополимеризации или использования, например, мы идем электрическую, не специалист, э, электрическую накачку делаем нанокристаллов, и у нас идет на поверхности безлучательная, либо излучательная э, фотополимеризация, и именно в тех местах, где, грубо говоря, у нас безизлучательный перенос, э, там, грубо говоря, и формируется. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Насколько я помню, были работы по фотополимеризации просто каких-то мономерных э, структур с квантовыми точками, но там скорее процессы Значит, были пару работ, были-были, причем довольно старые, лет 20 назад, где показано, что нанокристаллы, ну, в частности, ядро, не ядро оболочка, а ядро типа вот, там кадмия нанокристаллы, которые могут, э, э которые излучают ультрафиолетовые эти самые фотоны, они могут вызывать локальную полимеризацию чего-то рядом с ним. Вот такие работы были. То есть они их даже предлагали как фотоинициаторы полимеризации там стирола. Ну, это понятно тупо, но вот примерно, но эффект там был. Для создания оболочки. Да, да, да, да. А, для сознания оболочки, это интересно. Да, это, это, это надо подумать. Единоволны. Не, ну можно электронную качку, не знаю, то есть электрическую. Ну электрическую нет, это надо создавать вот такие слои, сложные слоистые структуры. Нет, лучше фотонами. А в 3D используется? В 3D принтинге используются вот такие вот технологии? что-то такое там недавно кто-то мне рассказывал, что китайцы какую-то штуку с 3D придумали с квантовыми точками, но боюсь соврать, не уверен. Не уверен. На самом деле, ну не сказать, чтобы этот материал дорогой, но и, и не дешевый. То есть, ну, сейчас методы синтеза позволяют такие э, полноформатные, позволяют получать за синтез, ну, где-то, где-то, наверное, грамм 10, 20, 50. Ну, видите, э, эти самые самсунговские разопустили телевизор, значит, там килограммовые синтезы идут, да? То есть, фактически, там себестоимость раньше, вот 20 лет назад, когда мы этим начинали заниматься, 30 лет назад, себестоимость была колоссальной. Как сейчас помню, американцы продавали тогда, Sigma, а по-моему, до сих пор продает, но уже ценник не тот. Они продавали 1 грамм гидрофобных, 1 миллиграмм гидрофобных нанокристаллов, по-моему, где-то за 100 баксов. 1 миллиграмм. Потом цены упали, сейчас, по-моему, меньше полудоллара за миллиграмм. А то и, ну, то есть, вот, ну, все равно это, ну, скажем, там, килограмм все равно будет стоить, там, 10 тысяч долларов. То есть, вот, примерно такой цены. А водные, конечно, там до сих пор цена очень большая, потому что, вот, знаете, вот то, что я вам рассказал, вот эти, там, там сотни публикаций по методу солюбилизации, по там, э, маркировке и такое, и сяко, и прочее, прочее. Но, когда ты начинаешь повторять, ничего не получится. А все потому, что химия поверхности уникальна. У одного такие, э, значит, реагенты с такими-то примесями, у другого такие. Это к чему хочу сказать, что это та область, где невозможно фактически, э, ну, там, стибрить у кого-то технологию все приходится каждому создавать свое. И это плохо воспроизводимо. То есть вот даже если тебе человек объяснит, ты приедешь на свои реактивы и получится не так. Потому что вот химия поверхности очень вот эта вот тонкая штука. Да, к сожалению, химикам традиционным это не всегда э, удается объяснить, когда они говорят, ну это же опубликовано, а чего это вы этим занимаетесь? Поверьте, один из классических э, вариантов, это э, до сих пор помню, э, там 30 лет назад, 20 лет назад, когда мы этим занимались, в качестве э, этого самого, вот в качестве реакционной среды, вот сейчас используется ОКТДЦ, так? Вот. А тогда в качестве реакционной среды впервые был предложен как раз то ли Баведи, то ли Висата, Оливисатус, реактил фосфиноксид. Хороший комплексант на металлы, Температура плавления порядка 60 градусов, отлично растворим во, многих, э, во многой органике, это важно для очистки. Вот. И температура кипения выше 350 градусов. Ну просто супер, все классно. Да? И первая работа, ну где-то, наверное, с 95 по 2000 год, все работали только на триактилфосфеноксиде. Олдрич поднялся просто. Больше никто не, не продавал практически, Олдрич поднялся, все было классно. Потом Олдрич решил, видимо, сэкономить, и они же на аутсорсинге работают, они же сами не синтезируют, они заказывают и потом через себя продают. Да? Они, видимо, сплавили этот заказ на топа, э, пошли когда многие то, то, ну, китайцы. Тот же триаптилфосфиноксид, те же, значит, э, сертификаты, все, ничего не работает. То есть надкристаллы растут, но они не светят. И вот тогда, тогда люди начали искать просто, э, так сказать, что заменить более, более, ну, более таким, так сказать, воспроизводимым вещи. Нашли вот эту вот штуковину типа оптодецент. И все, кончилось. Никто не работает на на над реактивофосфинной оксиде. Вот, мы мучились, страшно. Я думал, ну что ж мы такие тупые, купили новый банк. Я привез рюкзаки из Германии, низко новых банок. Старый кончился, ничего не, просто ничего не получается. Да? Мы ну, прокляли все. Слава Богу, у меня оставалось там ну, вот, вот столько старого топа, старого там, там 95-го года, наверное. Поменяли, классно получилось, но его оставалось там 20 грамм. А потом я на конференции слушаю, все, начиная от американцев, кончая немцами, все клянут, говорят, ребята, вы что, Олдыч, а Олдыч, как правило, на больших конференциях присутствует, он говорит, ребята, что вы, что, он говорит, ну вот другая, другая фирма-поставщик, никто не знает. Потом уже были работы, ЕМР, когда пошел серьезный, двумерный и так далее. Стали смотреть, ага, состав примесей. То есть топа там, скажем, 80-90%, фосфоновые кислоты такие, такие, дифосфоновые кислоты. И вот все стало понятно. Ну а что делать? Ну, не вы же сам чистить. Ну вот, вот пожалуйста, пример, да? Почему, вот, что не воспроизводится иногда просто потому, что вот другой поставщик реактив, просто другой поставщик реактив. Реактив тот же самый. Это коллоидная химия, тут, к сожалению, такие. Каждый день с такими вещами сталкиваешься. Так, еще вопросы? Томас? Ну, можно по фотофизике? Значит, насколько они хорошими являются донорами и акцепторами флуоресценции? Квантовые Отличные. Вот как доноры, они вообще супер. Как, доноры, как, да? как акцепторы, э, у них есть некая проблема. Я, к сожалению, вот надо было мне, ну, я забыл, э, я вам показал спектр люминесценции, но забыл показать вам спектр поглощения. Спектр, чем еще хороши вот квантовые точки, в отличие от красителя. Ну, буду на пальце показывать, да? Значит, вот у вас, допустим, э, спектр полоса люминесценции вашего красителя где-нибудь вот так, полоса, Вот, допустим, вот ваша полоса люминесценции красителя. Как выглядит полоса поглощения красителя или то же самое полоса возбуждения люминесценции красителя? Выглядит примерно следующим образом. А вот здесь у вас почти ничего. Ну, фигурально выражаясь, да, 1% от того, что у вас здесь есть. Как выглядит полоса поглощения или то же самое полоса возбуждения люминесценции нанокристалла? Ну и так вот. Экситончик и бесконечность. Ну, там есть свои фишки, там, там тоже не все так просто. Но тем не менее, то есть это говорит о том, что вы можете, чтобы вам возбудить, допустим, чем еще хороши нанокристаллы. Да? Если вам надо сделать многоцветное маркирование на красителе, вам надо взять красители там раз, два, красный, зеленый, синий и так далее. Но полосы полулюминесценцию красителя примерно в три раза шире. Тут еще такое вибронная полоска. Да? Поэтому, если вы хотите глазом это дело измерять, у вас все три цвета. Красный, зеленый, синий. Остальное, а внутри оно друг на друга накладывается, вы не видите. А она написала, видите, как хорошо четко э, выделены полосы синий, желтый, там, оранжевый. То есть здесь многоцветное маркирование гораздо более эффективное. Но самое важное, что чтобы вам, допустим, в, э, э, зачем в проточных цветополиориметрах несколько источников возбуждения? Потому что каждый заточен на свою полосу поглощения красителя. У вас красный краси, э, краситель с красной люминесценцией, значит у вас э, лазер цветополиориметра где-то вот здесь возбуждает, да? желтый где-то вот здесь, там 4-5 лазеров. А она на кристаллах, у них у всех полоса поглощения везде. Вот здесь оно везде поглощает, везде. То есть вы взяли один лазер, допустим, на 400 нанометров и возбудили все цвета радуги одним, одним единственным источником света. Вот, но, то есть как донор шикарно, вы можете возбуждать, вот у вас краситель здесь, полоса поглощения здесь, чтобы не возбуждать краситель, ага, вот здесь у него дырка, ничего не поглощает, мы взяли нанокристаллы, вот здесь вот засветили, все, шикарный донор, отличный, да? А вот акцептор хуже. Акцептор хуже, потому что у него по поглощению, допустим, вот ваш краситель высвечивает, э, это донор, вот нанокристалл акцептор, у него поглощение везде. Вы возбуждаете краситель, возбуждаете нанокристалл. Так, к сожалению, эта штука антисемитичная. Как доноры хороши, так акцепторы не очень. Ну и еще хорошо то, что, ну тут не то, что хорошо, но тут фишка такая есть интересная, что э, уже в тонкостях ферстеровского переноса энергии между э, э, различными объектами. Когда у вас два красителя близко лежат, да, вы их аппроксимируете двумя точечными диполями. Да? Ну, там надо ориентацию там смотреть и прочие дела. Ну, естественно, там спектральные перекрытия, это все понятно. Да? Но у вас два точечных диполя. Ну, в принципе, эффективно. Перенос энергии довольно эффективный. Когда у вас нанокристалл, очень принципиально, где лежит краситель. Потому что нанокристалл – это диполь по всему нанокристаллу. Ну, Он вот такой вот большой. Да? Ну, такой. А краситель у вас точечный, он где-нибудь вот здесь лежит. Так фишка в том, что диполь, дипольное взаимодействие, краси, диполь красителя видит только кусочек диполя нанокристалла, только кусочек. Это уже хорошо установлено, и мы тут немножко потоптались в этом смысле. Да? А все остальное работает зазря. То есть здесь есть вот тоже такие интересные некоторые тонкости. Но все перекрывается вот пользой э, тем, что нанокристаллы поглощают в очень широком диапазоне. Вот это большая, большая польза. Еще вопросы? Ну, можно еще тогда, э, вот у красителей флуоресцентных можно управлять, э, ну, переводить их, ну, можно сделать их как-то фотосвичбл, да, угу. то есть угу. переводить темновое состояние и потом обратно в флуоресцентное. То есть есть ли такое у квантовых точек? Можно ли их перевести управляемо в темновое состояние? Понимаете, перевести в темновое, в принципе, можно. Вывести из него управляемо пока не, не очень понятно. По крайней мере, я вам точно не скажу. Значит, э, процесс выглядит следующим образом. Вот если мы возьмем там стандартную нашу, скажем, схемку, э, энергетические уровни, так тут, ну, допустим, вот эти вот, так, то Э, можно организовать, это сложно контролируемо, но, но, но процесс, э, эффект такой очень хорошо известен, и с ним на самом деле борется, потому что для практики он ну, совершенно никуда. Да? Можно организовать вот где-то вот здесь, допустим, ловушку для электронов, вот здесь где-то по энергии. Да? Вот здесь ловушка. Что это такое? Это может быть какой-нибудь посторонний атом. Кстати, один, единственный атом меди где-то вот здесь вот, да, будет почти стопроцентной, э, так сказать, ловушкой для вот этих вот электронов. И вот он сюда попадает. Дальше вопрос, собственно говоря, что с этим делать. Вот. Если это атом меди, как правило, там стопроцентные безлучательные рекомендации, ничего. То есть, оп, темновое такое состояние. Но есть ловушки, э, в которых э, электроны могут жить довольно долго. Ну как довольно долго, скажем, по меркам оптического эксперимента, там миллисекунды, секунды, ну иногда чуть больше. Да? Вот здесь какой-то ловушечный уровень. Сюда попадает электрон, и он здесь живет какое-то состояние. Пока электрон есть застрявшей, зависшей в такой квантовой точке, она больше не излучает. Там, потому что э, она, она поглощает свет, да, но генерирующиеся электрон-дырочные пары рекомбинируют, последующие все, рекомбинируют безлучательно по так называемому уже механизму. Вот за счет присутствия такого лишнего там электрона. Где дырка болтается, это отдельно, это не так важно на самом деле. Поэтому, но э, э, время жизни здесь спонтанно, ну, то есть э, здесь э, э, э, электрон спонтанно, находясь на, этом, на, находясь на этом уровне, спонтанно может обратно закинуться сюда. Если уровень мелкий, там в пределах КТ, то он спонтанно сюда может закинуться. И через какое-то время на кристалл опять становится э, светящимся. И вот это хорошо видно, кстати, вот по этой картинке, кстати, это хорошо известно. Раньше это исследовали э, очень, очень много публикаций были, но теперь уже это всем понятно стало и все это затухло. Значит, вот эта вот картинка, где-то люминесцент разница единичных наших точек, так, она статическая. Если вы посмотрите, у меня кино было, но я боюсь каждый раз запускать, потому что иногда не хватает мощности этих самых э, э, компьютеров. Значит, вот каждая вот эта штуковина, если на нее смотреть, это пятнышко, она, оно так называемое блинкует, оно как звезды в небе. Причем совершенно хаотическое блинкование, но у нее есть свой такой закон, степень power law, то, что называется, закон, статистика вот этого блинкования. Вот это блинкование как раз связано с тем, что вот генерировался электрон дырочной пары, электрон застрял на, на, на, лову, на мелкой ловушке, опа, оно ушло, он э, кристалл в темном состоянии, он не высвечивает. Значит, э, электрончик выскочил, оп, он стал опять, так сказать, светить. И вот он застревает, выходит, застревает, выходит. Поскольку процесс случайный, вот оно вот так вот и блинкует. Э, как звезды дети. Но это, кстати говоря, это, это, скажем, э, сейчас научились с этим бороться, научились делать нанокристаллы не блинкующие, потому что для практики блинкующие нанокристаллы плохо. Но для науки блинкующие нанокристаллы это ценнейшая штука. Во-первых, если вы видите мерцание, это говорит о том, что эта точка, это действительно люминесценция от единичного нанокристалла. Почему? Потому что если у вас здесь, допустим, мелкий агрегат, там 3, 4, 5, вы же его не видите, размер, это как звезда в небе, параллакс есть, да, а размера нету, да? Но статистика блинкования не связана друг с другом, она случайна. Поэтому, если у вас там 5 нанокристаллов, они блинкуют не в фазе, в итоге эта штука просто вот не мерцает или мерцает слабо. А если она мерцает так, что оп, потухло, там в течение минуты ничего нет, потом раз опять, потом секунды, раз, раз, раз это 100% что у вас единичный нанокристалл. И вот на этом блинковании, кстати, было несколько работ построено интересных по э, там, квантовой криптографии, там, э, связанные фотоны, ну и прочая всякая такая э, интересная только для физиков, так сказать, тематика. Вот, так что, ну вот, вот так примерно можно сделать. А так, чтобы уж совсем их управляемо переключать, нет, не, скажу, не могу ответить. Вот не гарантирую, не буду, как говорится, э, обманывать, точно не скажу. Но ну, вот разве что, но только разве что вот на таком процессе контролируемого захвата на ловушке и, и высвобождения. Еще? Можно я задам вопрос? Эм, вот, скажем, квантовые точки разных размеров, вот маленькие и большие. Значит, ну, понятно, что э, маленькие флуоресцируют в более там, фиолетовой области, большие в более красной. А вот если, скажем, происходит ну, вот мелкие частицы mm -hmm. с фиолетовой флуоресценцией, mm -hmm. реагируют, и получается агрегат, Отлич, как это сказывается на его Отличный вопрос. Вот здесь мы и имеем перенос энергии. Классический перенос энергии Фред. Он много исследовался, а, и, кстати говоря, есть попытки использования его на практике, опять же, вот для, для э, флуоресцентного э, маркирования. Вот. Но там опять все упирается, так сказать, химия поверхности. Значит, там получается такая штука. Вот у вас, допустим, мелкий синий люминицирует здесь, а красное, вот, допустим, оранжевое или красное, они здесь поглощаются. Соответственно, когда вот это с этим связывается, схлопывается в один агрегат, мелкие синие перестают светить. Происходит э, фред, классический ферстеровский перенос энергии фред а от маленьких на большие. И светят фактически только большие. Вот на этом пытаются строить вот эту игру э, молекулярных биконов, э, и других вещей, где у вас два сорта нанокристаллов, пока они какими-то силами связаны, у вас светит только красный. Как только здесь пришло что-то и разъединило, появилось две полосы люминесценции, красная и синяя. Вот. Ну, а это если она, большая... она достаточно, кстати, почти 100%. Это почти. если большая и маленькая. А если одинакового размера? Если одинакового размера, то, то тоже тушение, только оно уже на порядок меньше, там ну, процентов 30-40. Почему? Потому что здесь уже связано, с, опять же говорю, вот, ну, вот нет спектра поглощения у меня, потому что так на пальцах рисовать тяжело. Значит, связано с тем, что у нас стоксовый стрик – Э, между поглощением и люминесценцией на красителя, он, он достаточно небольшой, где-то порядка 10 нанометров. То есть вот для этой полосы люминесценции реальное поглощение выглядит следующим образом. Вот так и пошло. То есть вот этот вот кусок, это идет спектральное перекрытие люминесценции одного нанокристалла и поглощение соседнего такого же. Вот в этой вот области и идет э, Фред и идет тушение частично, но вы не можете сказать, какой затух, правильно? В один момент этот сбросил энергию на, э, левый направо, с другой стороны, в следующий момент правой налево, но в целом вы же на ансамбль... Ну, то есть эффект тогда просто появляется в виде тушения? Нет, просто тушение, то есть фактически вот у вас была полоса такая, вот здесь перекры... грубо выражается, вот это перекрывание, вот это вот все убрали, ну процентов 80 остается от основной полосы, но ну, реально, ну процентов на 50 обычно тухнет, процентов на 50, вот в ансамбле одинакового размера. Ну, вот э, получается вот эти, ну, квантовые точки это шарики, да, а вот э, у них фактор ориентации, он как-то есть или нету? То есть он, он всегда единица или как? Вот, вот, фактор ориентации ну, самих вот, э, частиц или типа диполя? Вот ну, диполя. О, случайно, 360. Вот, надо, вот мы, кстати говоря, сейчас э, с Сергеем Гапоненко, Институт физики, мы очень пытаемся сделать очень интересную работу. Мы пытаемся померить индикатрису люминесценции, то есть угловое распределение интенсивности люминесценции, ну, по всей полосе от монослоя квантовых точек наностержней и нанопластин, ориентированных вот так по плоскости. Значит, априори квантовые точки э, излучают вот так. Вот так, вот, на 360 градусов. У них диполь болтается как угодно. Чуть-чуть, вот как я говорил, поляризацию, то есть чуть-чуть диполь более ориентирован, э, значит, направление, если это гексагональная э, упаковка, то он чуть-чуть в направлении 1, 1, 1, в направлении С, он чуть-чуть больше ориентирован. Там ну скажем так, чуть больше застревает в этом направлении. Но в целом он так, в идеале он болтается как угодно. Вот. А вот на настежне, значит, на настежне они, у них диполь только так. Соответственно, он высвечивает ну, это, вот таким, этаким бубликом. Вот так, да? Он анапластил, он анапластил, у них диполь, опять же, э, полностью, э, так сказать, разориентирован в этой плоскости. То есть вот, вот так вот диполь вращается, грубо выражаясь. Да? Вот так вот вращается. То есть фактически тоже некая такая индикатриса. Вот мы хотим посмотреть, есть ли, есть ли разница или нет. Так что, в принципе, вот так это выглядит. Так что квантовые точки, у них э, нет преимущества ни, ни э, в ориентации диполя фактически, ни в их ориентации в пространстве. Заставите как-то там сориентироваться, чтобы все вот так вот образовали. Но это большой фокус. Это непросто. Можно, но непросто. Кстати, вот в этой картинке где-то была картинка, вот если, если взять не совсем сферические, а чуть-чуть кубические, квантовая точка. Это, кстати, по-моему, селенит, селенит, э, э, селенит свинца. Плюмбум, -эс, или плюмбум я точно не знаю. То есть если взять кубические, видите, они упаковываются в такую вот квадратную э, структуру, ячейку. Вот здесь они, э, естественно, ориентированы. В, кубической, э, в кубических нанокристаллах там, конечно, диполь больше застревает, ну так, по диагонали куба, да? Вот. Тогда можно их ориентировать и в пространстве, и в диполь немножко ориентировать. Так? Ну а промежуточное состояние между вот этим и гольфовым мячом. Так? То есть если у вас не, не 6 граней, допустим, а 5, 6, 6, а там, допустим, 10, да, то вы тоже, в принципе, можете из этих там микосайдеров или что-то еще тоже собрать вот такую пленку ориентированную. Тогда у вас диполе, ну как, ориентация пространства ему будет, а диполе все равно внутри вот так болтается. Все равно в целом получится так изотропная изотропная имитация. Еще вопросы? Ну, предложений по поводу модификации. А это должно созреть. Не поступило, да. Это должно созреть. что они принимаются в рабочем порядке. Mm -hmm. Давайте общаться и спрашивать, и предлагать. Ну что, поблагодарим.